che piacciono. Ciao, fai ciao, <laughs> siamo in diretta, ciao a tutti, ciao da Cristian, da Alessandra, non parla, si guarda le unghie e lì da dietro ai telefoni altri due dei nostri collaboratori, ora puoi anche andare, dammi un mm. Eh sì, vedo, vedo, ha fatto scena muta, ha fatto scena muta, che bello, dovrei avere una telecamera a casa sempre così, fa scena muta e per un po' mi, si, mi si riposano le orecchie. Scherzi a parte, ciao da Cristian, non c'è Tania oggi. <clears throat> perché è andata a sciare e dice con tutto quello che guadagno lì da voi facendo la televendita, alla fine mi sono comprata direttamente un impianto sci, neanche ha preso il, il, giornaliero. No, è a casa, è a casa, mali di stagione, mali di stagione che hanno preso anche un po' me, poco poco, due o tre giorni che sono un po' così, però c'è la diretta, ora siamo qua, io quando c'è la diretta trovo nuova linfa, nuova forza, e che dire, iniziamo con il nostro solito, intanto abbiamo cambiato giorno, ringrazio chi eh, ha avuto la pazienza di subirsi intanto i nostri messaggi, pubblicità su Facebook, pubblicità su YouTube, pubblicità qua in televisione. Eh, ringrazio chi è davanti appunto a guardarci e chi ci guarderà su YouTube registrata tipo appunto oggi o domani e iniziamo col nostro solito eh, percorso eh, diciamo che iniziamo con eh, lo spiegarvi come trovarci per chi venisse da ponente sopraelevata, uscita acquario, si scende giù a metà della sopraelevata, si parcheggia lì, ci sono tanti bei parcheggi, si fanno 100 metri eh, a piedi in linea d'aria e ci siamo noi, ci siamo noi verso piazza Campetto, verso piazza Sozziglia, noi siamo lì da via Luccoli, appena imboccata via Luccoli si gira a destra, si va su, quella è Vico Casana. Poi per chi venisse invece dal eh, Levante, che Levante comporta appunto che possa essere eh, il, la Toscana, l'Emilia, a proposito dell'Emilia poi saluterò un caro amico, un nuovo amico, eh, perché mi disse da lì si esce a Genova Nervi o a Genova Est. No, ora quella, che faceva i selfie da die, vabbè, guardavo una che faceva i selfie, dico, vabbè. Eh, bravo Marco, grazie. Per chi venisse invece da appunto Levante, si esce Genova no, eh, <laughs> Nervi o Genova Est, eh, si arriva fino in centro, via Vernazza, parcheggio Silos, piazza De Ferrari, la piazza con la fontana, lì davanti dal Carlo Felice vedrete che c'è Vico della Casana. Ecco, l'ho spiegato meno bene di Tania, sono meno carino di Tania, però alla fine si fa di necessità virtù. Che dire, che dire, che dire? Spero abbiate... Cosa ti chiedevano? Bracciale è una collana da uomo, oggi bracciale da uomo devo guardare. Devo guardare, eh, se voleste qualcosa da uomo, io qua non so se notate qualcosa di carino, di, di passabile, di così. Eh? Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Intanto mi arrivano i messaggi, ancora devo vedere chi ha. A proposito di messaggi, prima di aprire, prima di aprire mi viene in mente che ho preso un pensierino del, de, della sua squadra, della nostra squadra del cuore, la mia amica Antonietta, glielo porterò per scusarmi del fatto che non ho fatto la consegna a lei, una cara amica, se non fa una consegna a una cara amica, chi le fa? Io voglio dire, ma io fossi al di là, le prenderei così, me per un orecchio fossi in lei, direi, ecco qua che ti bacchetto. Vediamo un attimo, dicevo, spero abbiate la pazienza di sopportare il fatto che appunto essendo da solo sarà un pochino più lento, vedrò di non far ripiangere Tania il più possibile. Vediamo, allora, qua abbiamo questa, una spilla anni 20, diamanti eh, oro bianco, le misure, le misure, le misure. Prima abbiamo preso le misure con Marco. Marco, ti sei mica portato via il mio metro? Vabbè, ora poi andremo a vedere se lo trovo tra poco. Eccolo qua, che davo subito la colpa a Marco. Vediamo. 5 cm e passa per 2,5. Andiamo a vedere questo, signore. Andiamo a vedere questo, Marco. Spero di esserci. Dimmi tu se ci sono, perché non lo so. Sì, ci sono, ci sono. Vediamo, mi sposto poi un po' più in là, mi sposterò perché vedete appunto oro bianco, diamanti, abbiamo detto diamanti pochi, a pochini ci sono. Quanto ho detto di peso? Ho detto il, la misura, peso siamo tra i 6,5 mm, grammi e mezzo, signori. Vediamo un po', 210 euro la richiesta, 210 euro, praticamente a 31, 32 euro al grammo con diamantini, pochi, pochi ma ci sono, l'ora 18 carati, mi, è, guardate io l'ho presa perché mi ha detto forse, forse, forse è in platino, poi visto che invece è oro 18 carati, comunque 210 euro la richiesta, dicevo 5 cm per 2,5, quindi neanche piccola, assolutamente, via, grazie, io vi consiglio, aspetta Marco non andare via, se vai, mi vai, no vabbè siamo già dentro il più possibile, vi consiglio di prendere in considerazione se amate gli oggetti antichi, perché? per il semplice motivo, per il semplice motivo che è una gran bella lavorazione e torna pure su di me Marco, grazie, così passiamo al lotto successivo, e vista da distante fa comunque la sua scena. Ecco, questo era il senso del mio discorso. 210 euro è il lotto numero uno. Penso che abbiamo iniziato, tra virgolette, col botto, perché comunque sento che avete chiamato, che siete presenti, grazie mille dei saluti. Poi vediamo un po' questo che è modello lo faremo dire ad Alessandra perché l'altra volta gliel'ho detto, vediamo se è stata attenta. 10 grammi, oro bianco, 18 carati. Chi mi dice, cioè Alessandra, il modello che a chi ha fatto questo modello? No, Cartier. <laughs> <laughs> <laughs> perché gli ho fatto pomellato, e dai, pomellato, no, Cartier, Cartier aveva fatto questo modello, che belle le mie unghie, le mie mani, curate come quelle di Tania, allora 10 grammi signori, 320 euro la richiesta, satinata e liscia, liscia nella contromaglia, bella, grande, consistente, poi vediamo satinata, cerchiamo di girarla, vediamo qua dall'altra parte, è dormiente, una pantera dormiente, sembra tanto Arturo, Arturo che in questi giorni che si è messo freddo praticamente è andato in letargo, via grazie, via grazie, via grazie. Allora, la misura, la misura perché mi hanno fatto cenno ai telefoni, ora io col metro oggi avrò un bel da fare Vediamo un po', perché ogni volta che poso il metro io sono un uomo, in tutto e per tutto. Se parlo non posso guardarmi intorno. Se mi guardo intorno, anche se ho un oggetto sotto il naso, devo chiamare Alessandra per farmi dire dove è l'oggetto, o mia madre per farmi dire dove è l'oggetto. Vediamo, è 3 cm e 6, quindi anche bella grande, bella consistente. Questo era il lotto numero 2, se non erro, giusto? Per il numero 3, vediamo un po'. Per il numero 3 ho questa spilla che ha, a mio parere, a parer mio deliziosa. Siamo intorno ai 12 grammi, 360 euro. Questi smalti sono di un verde che ora va molto molto molto di moda, va per la maggiore, vediamo un po', eh, circa 12 grammi, un, fai, metti 11,5 così andiamo sul sicuro. Tra poco vi dirò le misure, le misure 12, 11 grammi e mezzo, ok scusami, 300, vediamo, 12,36, eh, 11,5 dicevamo, 12,50, 360 euro, smalti, smalti verdi, poi vediamo un po', smalti dati a fuoco, vediamo un po', bre, bene, rimaniamo così, così io inizio a fare le buste, continuo, anzi, anzi inizio perché non ho ancora fatto niente, io senza il mio braccio destro sono perso, meno male, cioè l'ale qua e appunto gli altri due telefonisti che mi aiutano, il lotto numero 1, cosa ho fatto, 210? Perfetto. Vediamo un po'. Questa spilletta con il motivo floreali, tre fiori, 360 euro, oro 18 carati, smalti. Eh, vediamo un po', tutto, tutte, le foglie, tutte le foglie lavorate, lavorate finemente a mano da qualcuno che sapeva assolutamente il fatto suo. Le misure, le misure, andiamo a vedere anche quelle, andiamo a vedere anche quelle, prima o poi comprerò un metro nuovo, giuro, 5 cm circa. Vediamo un po'. 360 euro, io qua vedrei anche bene, e tu che sei orafo, vediamo se mi dai il tuo benestare, se mi dai ragione, quantomeno se sei d'accordo con me, vedrei bene, la vedrei bene anche come chiusura, una bella, questa è una bella spilla, ma come chiusura la vedrei molto molto molto bene, via grazie, via grazie, lotto numero 3, poi vediamo un attimo, per il numero 4, chi è che mi guarda, mi prendi quel telecomando di sotto per il, come si chiama, per il... Oh, bene, non ti ho potuto mandare messaggio perché non ho il tuo, grazie, il tuo cellulare, non ho il tuo cellulare. Una, un caro abbraccio, ma forte, forte, forte, ad Andrea, che è uno dei più vecchi clienti, nel senso più affezionati, di qua del Mercante d'Oro. 6.2 il peso, Corallo, Corallo, vediamo, Corallo, 6.2 il peso, 6, 12, 18, 170 euro. 170 euro, una bella semisfera in corallo, corallo naturale, oro 18 carati, andiamo a vedere questo, mi dispiace che è sulla mano di una signorina, sono certo che... Dimmi Marco? 170, 170, corallo, oro 18 carati, 170 euro la richiesta. Nel frattempo ora finalmente potrò andare a vedere quelli che sono i, i messaggi che mi sono arrivati 5 messaggi, vediamo un po'. <laughs> eh, caro mio, caro mio, un saluto a Modena intanto, un saluto anche alla signora di Milano. Vediamo un po'. Via, via, via, ma come si fa a non chiamare per una cosa simile? Io lo so che, vabbè, oggi non vi abbiamo avvertiti come avremmo dovuto invece fare, capisco che siamo un po' meno oggi, però io dico 170 euro, via grazie, via grazie, via grazie, ridevo perché la, perché la, mm, la Tania anche mal di schiena dice sì, sì, sì, sciatica, <laughs> perché è anche bloccata. E <laughs> il papà mi ha scritto, mi ha detto, guarda se passi da Jean Paul Poluca abbiamo preso lì il nostro, il, appunto la pista l'abbiamo comprata lì, se vuoi venire vieni, sei ospite, quindi sappiamo che se vogliamo andare dal suo, eh? ok? <laughs> Vediamo un attimo. Abbiamo questo, questo è stato fatto su richiesta eh, precisamente da un, da un, privato, scusate, da un privato ha fatto fare questo, l'ha fatto lavorare, prima ha fatto una gomma, poi l'ha fatto lavorare in tarsiare a mano, vediamo un po'. Allora, siamo intorno, intorno agli 11 grammi. 11 grammi, 330 euro la richiesta. 11 grammi, non lo dico urlando, lo dico chiacchierando, perché quando si fa vedere l'oro a 18 carati a, 10, a 30 euro al grammo, non bisogna fare i piazzisti, non bisognerebbe mai farlo, dico la verità, ma ancor meno nel momento in cui si fa vedere un oggetto simile torna pure su di quello, intanto guarda, oggi sono da solo, quindi non è neanche un bel vedere, dimmi. Grazie alla signora di Bordighera. E quella di Sanremo, poi non l'ho più sentita, è piaciuto l'oggetto signora? Le è piaciuto? Via, grazie, il lotto numero 5, ma anche questo, ma io dico a 30 euro al grammo, una lavorazione simile. Oltretutto, oltretutto, qua, sempre perché oggi non avendo la mia aiutante, il mio braccio destro, qua siamo a 3 cm, non vi posso dare il senso delle misure di quello che ha l'anello, bisognerebbe bisognerebbe indossarlo. Tenete conto che dovrebbe essere, io ho detto, oh, quanto ho detto di peso? 11, giusto? Dovrebbe essere 10.7, lo dico, perché poi tante volte le persone, a volte le persone dicono, eh, però sai, avevi detto 2-10 mg in più. Sì, a volte le dico anche in meno e non è che poi chiedo niente di più dopo. Un saluto, un saluto, intanto a Bologna che mi è stato scritto adesso, e un saluto al, all'amico di Reggio Emilia eh, di Reggio Emilia ci siamo conosciuti ultimamente, è stato molto piacevole, persona con cui si può parlare apertamente e tranquillamente. Vediamo un po'. A proposito di quel ciondolo bello che abbiamo fatto vedere prima in oro bianco, per cui non avete chiamato e male, male, male, male e ancora male, abbiamo questo che è oltre i 4 grammi, lo andiamo a vedere. Oltre i 4 grammi, dimmi Marco se va bene come mi sono messo perché ancora devo prenderci la mano. Allora, questo è un Oh, non mi guardare aspetti che, che ti dia una dritta. Ah, 4.2, Delfino, l'oro, dai, così invegendo un po' anche l'oro, come si dice a Genova. Che oro è? Il colore? Giallo, Giallo e bianco, ecco, lo dico perché così cerco di capire voi a casa cosa potete vedere, se anche loro me la toppano qua. Vediamo un po', questo è bianco e liscio, giusto? e di qua è giallo e bianco satinato, un bel ciondolo, 4.2, 4812, 120 euro la richiesta, 120 euro, tenete conto signori che è nuovo questo, eh? non è stato mai indossato, mai usato assolutamente, la contromaglia è bella grande, 120 euro, il lotto è il numero 6, via grazie, via grazie, via grazie, poi non so se ho salutato gli amici, i, gli amici di Albenga, non mi ricordo se a loro ho scritto, perché ho detto vabbè, scrivo direttamente, magari li chiamo, poi ho avuto da fare, e vabbè, e vabbè, e vabbè. Se non fosse comunque vi saluto, e qua abbiamo questo, questo anellino con uno smeraldo, lo smeraldo è 0,70 all'incirca perché abbiamo fatto la caratura sul montato, potrebbe essere 0,65, ok? Oppure anche 0,75, meglio per voi. 0,70 indicativamente, eh, scusate i brillanti 0,70, lo smeraldo è 0,60, la richiesta 200 80 euro. Sto facendo questa cosa, ora voi vorrei vi immaginaste con questo al dito e pensare che un anello così visto al dito non è grandissimo, eh, tenete conto, ma un anello così signori visto al dito, sono diamanti, non sono brillanti, eh? un anello così visto al dito fa la scena di un anello che, come posso dire, può costare 8, 900, 1000 euro? 8-900 mila euro, ma non sto scherzando signori, non è che dico tanto per dire, tanto per chiacchierare, cioè messo al dito, vedete ora vi faccio vedere più o meno le proporzioni, tenete conto che io di mignolo ho all'incirca 13-14, quindi voi fate poi il, i vostri rapporti, vediamo un po' e le vostre considerazioni. 280 euro. Il lotto numero 7, tenete conto, oggi andrò con un filino poco più di calma, perché? Per il semplice motivo A, che sono da solo, B, che non sono proprio in forma in forma, e C, perché oggi... Perché oggi? <laughs> no. Finisce alle quattro e mezza. <laughs> Oh, lo stava per dire però, eh. via grazie, via grazie, via grazie. Ma questo, signori, questo anellino qua, no, in un secondo solo perché giuro che poi lo tolgo, lo so che volete vedere le cose più consistenti, più, più importanti, ma questo anello, cari signori miei, alla fine, con 280 euro, prendendo un anello così, fate una gran figura, spendete poco, avete smeraldi brillanti e oro, giallo, oro bianco 18 carati, fate un po' voi, via, grazie il 7, via, fate poi voi, non è un problema, non è un problema. Ce l'ho con la pietra di colore, la faccio vedere adesso? Ha chiamato, da quanto ho capito, una cliente o un cliente, non so chi sia, non so da dove, dicendo che ha visto, appunto mi, faceva, mi ha fatto capire l'Alessandra che del, della spilla in bianco, la voleva però con un po' più di colore, perché deve averla già, presumo io. Allora abbiamo questa, vi dico subito le misure. Contromaglia compresa siamo a da 6,5 di lunghezza e 3 di larghezza. 0,50 lo smeraldo, 0,38 i diamanti, l'oro a 18 carati, anni 20. 165. No, l'altro è Sky. Ah, ah. Ma di nuovo non si vede. Marco, non si può dire a qualcuno che in centro di nuovo è saltato, qua a Genova. Sì, grazie mamma. Allora, abbiamo detto, dai Marco, 0,38 i diamanti, 0,50 ehm, lo smeraldo, eh no, mettimelo, un po più, mettimelo qua per favore. Allora, la richiesta, perché sennò tanto Marco non me lo scrive, la richiesta è di, e 8 grammi, la richiesta è di 320 euro. Un saluto a Novara, la signora Marisa, 320 euro la richiesta, spilla, spilla con contromaglia, con contromaglia con diamanti, con lo spillone, 8 grammi, 7.8 o 7.7, ora non mi ricordo, vedete 8 per praticità, bravo metti i grammi, vedete la misura, bravo Marco che me l'hai marcate, 6,5 x 2,8, ho detto 3 va bene, va bene così, 320 euro, via grazie, via grazie, via grazie, via grazie, il cliente questo che me l'ha lasciata giustamente e dico e sottolineo giustamente, non lo dico perché mi sta guardando perché lo so, ci siamo scritti prima, ma giustamente mi dice devo farti vedere degli oggetti, ho due o tre spille molto belle, mi ha fatto vedere appunto quelle spille, questa qua, quella di prima è un'altra che dopo vi farò vedere e giustamente lui pensava di avere un tesoro, ha detto guarda io farò dei prezzi che tu non, non, non, non puoi immaginare e ora lui ne, avrà, ne ha la prova perché 320 euro per un oggetto con uno smeraldo da mezzo carato, 0,38 di diamanti, 8 grammi, 7,8 di peso di oro bianco, più l'antichità, più la bellezza, più la particolarità, 320 euro, veramente come comprare una, una macchina di lusso a, a, a 7.000. Ecco, il senso del discorso è quello. Poi, 330 cos'era il 5 che è stato prenotato? Brava, brava, brava, brava questo era quello fatto su richiesta. Poi, il signor Silvestro, se ci fosse il signor Silvestro, può chiamare un attimo lì che, tanto siamo già, oh finalmente un paio di prenotazioni sono arrivate, una lì in caldo la stanno sfornando, vediamo un po', perché non si vive solo di gloria, che non c'è, <laughs> ma anche di prenotazioni, vediamo un po'. Ah. 0,15 i brillanti, smeraldo un smeraldi un carate 30, 5 grammi e mezzo, 160 euro sotto i 30 euro al grammo. No, attenta lì intanto, me la passi di qua a favore? Passa pure di, puoi passare quando hai ripreso lì. Questo signori abbiamo gli smeraldi, grazie mille. Sì, sì, sì, è da parte. Ora, cara signora, che ha da parte il giro colonnino, io ho guardato l'altro giorno per fare quel cambio che lei mi ha chiesto. Vediamo se si può, mi dica lei cosa pensa di fare, mi invoglio un attimo perché, perché tante volte ho degli oggetti in conto vendita e fare i cambi non mi viene molto semplice, è tutto lì. Vediamo un po'. Allora, anello, l'anello è di forma? non è proprio ovale, è più rettangolare che... o tu ottagonale addirittura. Ah, ok, ok. Poi, la pietra al centro è uno? O con? Brava. E smeraldi? Come? E torna su di me Marco, per favore. È circa un 15, però si può allargare o stringere. Vediamo un po', dai, Fallo vedere ancora un secondo solo, Marco, per cortesia. Via, grazie, dai, via, via, via, via, via. A 28-29 euro al grammo ci manca ancora che rimanga ancora un po' lì. Poi, a proposito di polemiche, saluto la saluto. No, perché l'altra volta ho fatto una tiritera sulle televendite, su chi dice, su chi pensa, perché qualcuno finisce nel caos con le televendite che tutti debbano essere così. Dato che io rido e scherzo, ma la prendo d'aceto spesso, eh, chi mi conosce lo sa, ho fatto tutta una filippica su queste cose. Mi ha scritto una, una mia ex amica dicendomi essere eh, il mio polemico preferito, poi alla fine l'altra volta è venuta giù in, in, in negozio ci siamo lasciati un po' così e allora la saluto tanto, la saluto tanto giusto? è eh, anche lei perché è stata una signora, perché mi ha portato un regalino per la Ale. Oltretutto si è ricordata di un discorso che io ho fatto in tv, quindi è stata signora il triplo. Vediamo un po', saluto lei e la figlia. 6 grammi, oro rosa, giallo e bianco. 6 grammi, almeno io quello intravedo rosa, sì. 6 grammi, oro rosa, giallo e bianco, una bella spilla anche questa. Signori, 612,18, 170 euro. 170 euro la richiesta per questa spilla fatta a gomitolo, diciamo. A gomitolo, vediamo un attimo. Bravo Marco, ok. Oro bianco, oro rosa, oro giallo. Grazie mille, un saluto alla signora Rosanna. Signora Rosanna, io l'ho cercata tanto, tanto, tanto, le avevo mandato anche un messaggio per un semplice... Dimmi, ma... Ah, scusa. Via, grazie, via, grazie, sotto i 30 euro al grammo, perdonatemi se non ci sto tanto, però cercate di capire che è più una spesa che un guadagno. Anzi, il guadagno non c'è assolutamente, c'è solo la spesa. Dicevo, cara amica Rosanna, avevo da parte per lei quel bracciale che ho lasciato sempre da parte, lei nella seconda prenotazione sono riuscito a dare, era il 10 questo, sono riuscito a dare la prima prenotazione, era lotto numero 10? Lotto eh, numero 10. Eh, eh. Sono riuscito a dare prima, alla prima prenotazione un altro oggetto per tenere per lei quel bracciale e poi non l'ho più sentita. È un bracciale, o oh, forse aveva chiamato. Oh, vabbè. Dale ride, dice, vai, sei svampito, c'ha ragione. C'ha ragione. Vediamo qua. Signori, 8 grammi, no scusate, 7,5. Allora, perle, peridoto, ametista, oro giallo 18 carati, 7 grammi e mezzo. 7 grammi e mezzo fai tu il prezzo? Fai tu. 220. Lei dice 230 euro, lui dice 235, 100, 100, come ok, prezzo giusto. Allora, 210 euro, 210 euro. Ma è bello che loro hanno fatto i, i magnifici <laughs> senza guardarlo, potete essere di brillanti che allora intanto guardate. Tanto che me frega, paga mamma. Sì, no, ma poteva essere di brillanti per quel che ne sapete voi. Non è tanto grande, è per un polso 16-17, si allarga, perché si allarga, è appunto, come vi dicevo io, come vi dicevo prima, perle naturali, poi peridoto, ametista, oro giallo, 18 carati, tutto oro e anche l'anima dentro, via grazia 210 euro, anche questo per una signorina, signori, per un, arrivo, per una signorina questo è perfetto, vedete, non è impegnativo, ora voi sentite freddo e io vi capisco, tu dici, parli d'estate la gente, oh, oh l'estate, se prima o poi torna quest'estate. Ora sì, fa freddino, freddino, fa freddo, poi tra poco arriverà l'estate. Anzi, mi hanno detto, han detto, che forse è nevicato anche al sud. E dico forse perché un mio amico, Simone Pepe, la cui pasticceria sforna dei dolci pugliesi favolosi di Lecce, ha messo, mi ha mandato 5 milioni di foto su, sul fatto appunto della neve a, della neve a Lecce. Vediamo un po'. Saluto tutti gli amici di Lecce. Poi abbiamo questo, abbiamo zaffiri naturali, i, eh, degli zirconi, il peso siamo circa 6 grammi, 6, 12, 18, 170 euro la richiesta, dimmi. Eh, un abbraccio, un saluto all'amica di Viterbo, non è signora di Viterbo, è l'amica di Viterbo, è una persona a cui sono molto affezionato, io giuro, non c'è stata mai una volta in cui non mi abbia o prenotato o chiamato per fare i complimenti per i saluti. 170 euro. L'incassatura è a? Ah, eh Johnny? L'incassatura è a? Binario, binario, bravo, binario, ho visto che eri, avevi proprio sulla punta della lingua, via grazie, via grazie, via grazie. Anche questo, signori, al dito, anzi fai così Marco, guardate un po', ora voglio dire, a me non donna di certo, ma al dito, farà la scena di, vai un po' più distante Marco perché vorrei far vedere una cosa, dare l'idea del fatto che, guardate la scena che può fare al dito, non al mio per carità, ci mancherebbe altro, un anello così, sembra un bel pavé di brillanti e zaffiri, via grazie, via grazie, eh, anche lui mi diceva, oh proprio bello, qua mi chiamano da Brescia, cara amica o amico di Brescia, se eh, mi sta chiamando adesso, io sono quello che è presente, quindi non posso rispondere. Allora, cos'era il lotto numero 9? brava, brava. Quando, allora, a me, qualcuno che sicuramente mi sta guardando, perché io penso di essere l'unico che fa TV, non guarda l'unico proprio, ma non perché chissà cosa penso degli altri, perché proprio a me le televendite mi annoiano, guardo me e già mi guardo tra virgolette malvolentieri <laughs> perché devo per lavoro. Però mi hanno insegnato che quando si fanno alcune, alcun, un certo tipo di proposte, mi ha insegnato qualcuno qualche anno fa che è bello, che è bello quando tu fai una proposta così, quando ti chiama una cliente eh, affezionata, non la solita che magari sta lì appizzata davanti alla tv cercando di fare per forza l'affare, no? E quindi sono contento, sono contento. Poi, vediamo un po', facciamo così, voglio farvi vedere questi due orologini, gli orologiini, 38 i grammi, anzi, aspetta un secondo, sì, è qua, 38 grammi, è un carica manuale, è uno Zenith da donna, vi dico la misura, vi dico la misura, 19 circa i centimetri, 38 grammi ho detto, giusto? Allora, aspetta un po' Marco, facciamo così, Zenith, Zenith naturalmente carica manuale, e Fammi, non ce l'hai la calcolatrice lì, vero? Fai 38 per 29? 1105, 1102 euro, 1100 euro, 1090 euro, dai, un saluto a Emma, un saluto a Emma. Oh, bravo che ha chiamato. Ah, ce l'ha fatta a trovare il canale, bene, 1090 euro. Vi dicevo, 19 circa centimetri, un abbraccio, un saluto a Emma, che la trovate lei lì in via Sestrio, qua in... o oh, lì in eh, via San Vincenzo. Poi, Lucia, Lucia, un forte abbraccio, un forte abbraccio amica mia. Guardate che bello questo, con la sua chiusura. E poi qua, Ale, Marco, scusami, aiutami anche tu, ha la scaletta. Bene, Bene, bene, eh, più distante Marco, per favore. Vediamo un po', questo è quanto per quanto riguarda l'orologio via, grazie, 1090 euro, 38 i grammi, 38 i grammi. Poi, rimanendo in tema di orologi, questo è un pochino, il bracciale è un pochino più segnato. Vediamo un po', tenete conto di sto... Anche questo, mi fai per 29? Questo è sempre uno Zenith. Zenith carica manuale, più piccolino, più piccolino, meno Prego? Ah, ma anche te non lo sai a memoria? Eh. Ah. 26. Bene, cliente nuova, bravo. Bene, sabato? Ah, ah è la cliente che mi ha chiamato ora al cellulare, può essere? Il lotto è l'11. Ok, dicevi? 7,60, 7,50, quindi viene a 28,9 al grammo. 7,50 abbiamo detto? Vai, andiamo a vedere. 750, Zenith, carica manuale, il quadrante come è per carità signori, ora non voglio dire... Eh, è ancora in orario, ma pensato ho dato la carica ieri mattina, uno, l'altro era a scarico ormai, questo invece è ancora carico. Anche... Eh? Ah, cioè, se volete abbiamo poi anche il quadrante che si aggiunge qualcosina in più e va bene. Allora, 18 i carati. Quanto ho detto di peso, tesoro? 26 grammi, Marco, mettimelo per favore, perché a 28,80 euro il grammo! A 28,80 il grammo! Via! Via, eh, infatti, via! Che lotto era questo qua? 14. Bene. Allora, il 13 quindi era... Brava, ma come sei sul pezzo oggi, oh preghite oggi, poi basta, perché si è ricaricata con le vacanze. Invece Tania neanche questa volta qua l'abbiamo, che diceva che poteva essere più fresca, magari per una volta. No. Ah, a proposito, mi è arrivato il biglietto adesso dove c'è scritto finalmente delle belle mani non come quelle di Tania. Chi è questa cliente che ha chiamato e ha detto così? Dai, uno scherzo, dimmi una cliente di, di Trento, non lo so. Ma ragazzi... <laughs> veloce. Eh eh, Ma io... orologi da tasca. Orologi da tasca, sì, ho un Pate Filippo che alla fine del mondo lo faccio vedere. Allora, 26 grammi, 920 euro la richiesta. Andiamo qua Marco. Allora, con le borsette, una è neutra, questa qua. Così potete metterla in due borsette che si possono mettere con qualsiasi cosa. Poi c'è quell'altra con gli smalti rosa, poi c'è quell'altra di nuovo neutra, poi c'è di nuovo quella con gli smalti, smalti tra è verde acqua, turchese antico, poi c'è l'altra ancora neutra e poi c'è quella con gli smalti in bianco, in bianco con le stelline, sembra un po' una Louis Vuitton. 26 il numero del lotto, eh, scusate i, mm, i grammi del lotto del bracciale, 15 il numero del lotto, 920 euro la richiesta. Tenete conto che qua c'è un rollò che vale già molto più della cifra che noi stiamo chiedendo per tutto il bracciale. Questo l'ho riesumato, perché avevo messo da parte, l'ho riesumato per quelle due amiche di Savona, quelle due amiche di Savona che poi non ho più sentito, avevano preso l'orologio, spero che ne siano state contente, e felici, ma detto un giorno che ti capita un bracciale con i, con i ciondoli dillo, via grazie il 15, quindi 920 euro questo, costa un pochino di più, però signori tenete conto che costa molto meno rispetto ad altre parti perché se voi prendete me come esempio, me o alcuni altri, perché non è che questo voglia dire, o me, e pochi, no alcuni, pochi altri, perché fare, dire il peso, la caratura e la cifra potrebbero essere buoni tutti, ma rispettare realmente quello che si dice, cioè che è veramente 18, che è veramente 26 grammi e che è veramente quella misura, che è veramente quel tipo di bracciale, è ben diverso, è ben diverso. Poi facciamo così, ancora due o tre cose un pochino più piccole, perché avete, mi, mi, fa la Ale segno dei bracciali, probabilmente, probabilmente lo fa per sé, non so se ha avuto la richiesta o lo fa per sé. Come? Quello là le piaceva, sappiatelo, eh? quello là le piaceva. Ora che abbiamo questa interessantissima nozione io eh, sarà il primo che faccio vedere poi dopo, così lo vendo e non le piace più. Vediamo un po', topazio, topazio naturale, taglio? Uno taglio Olanda, uno taglio Briolet, ah, taglio tondo, eh, è un po' similare al brillante, <laughs> oro giallo 18 carati, 4 castoni, gabbia, la richiesta per 11 grammi 330 euro. E ditemi voi, allora se voi, se voi avete la montatura così e non avete la pietra, e dite Cristian andiamo a comprare la pietra, sì, avete da fare un mutuo? Avete qualcosa da lasciare in garanzia? Perché una pietra così sapete cosa costa? Però comprando su un oggetto vecchio o antico o comunque da rigenerare, naturalmente noi riusciamo a strappare un altro prezzo e a voi facciamo un altro prezzo. C'era, e non sto scherzando, cercatori di pietre su eh, Time, l'ha visto io e te forse una volta, con i topazzi da 2 o 3 mila a 4 mila euro a carato, ok? Topazzi da 2, 3, 4 mila. I topazzi hanno tutto un loro mercato, signori poi mi dispiace questa la ditata, però 330 euro, oro 18 carati, la pietra è molto bella, via, grazie, pensate qua al doppio castone, vedete qua tutta la gabbia, vabbè lasciamo perdere, dai, via, grazie, via, via, non sto qua a fare monitore, l'8 e il 16, 330 euro è molto poco, rispetto a quello che dovrebbe essere il prezzo di mercato. Intanto ancora un caro saluto all'amico di Reggio Emilia perché prima quando ho salutato non mi poteva vedere perché non trovava sto benedetto canale 165, problema che tanti stanno riscontrando, mia madre per prima che abita a 22 metri da qua. Cosa ci dobbiamo fare? Gli orecchini, Novel Bug, 12 grammi, andiamo a vedere. Novel Bug, 12 grammi, smalti, 420 euro. Signori, 420, ma 400 euro, dai, 400 euro Nouvelle Bug. Qua, ora sono arrivato solo da pulire, c'è la N e la B con i punzoni fiorentini appunto di quello che è uno dei marchi per quanto riguarda il, eh, gli smalti più famoso, uno dei marchi più famosi al mondo. Vediamo un po', vediamo un po' questo orecchino di forma ovale, oh, bre, bene. A fine anno non saprete magari niente di gioielleria, voi due, ma tanto di, geometria, di geometria. <laughs> brava, la Ale mi ha anche... Sì, sì. Allora abbiamo anche il bracciale. Voi mi dite, a 400 euro un orecchino mi sembra giusto il Novel Bug, perché poi lo compro in, in eh, negozio a 4.000. io vi dico, sì, ma a 400 noi vi diamo anche l'altro anche l'altro, signori, guardate la bellezza, guardate la ricercatezza, la finezza, la raffinatezza, via grazie, via grazie, via grazie. Voi immaginatevi con questi ad avere finalmente un oggetto, un gioiello, se non rispondete, ecco, grazie, lo davo per, lo davo per scontato, però. Allora, dicevo, eh, vedete... Mm. Allora, la bellezza di poter avere degli orecchini eh, firmati a un prezzo veramente molto molto molto basso. Poi smalti, le, gli oggetti con gli smalti sono sempre quelli che costano di più, sempre più belli. Poi, vediamo un po'. Vediamo un po'. Cosa volevano? non te lo faccio il prezzo che vuoi te. Non ci provare, non far gli squilli che poi richiedi pensando che se c'è la richiesta io tiro giù il prezzo. Non lo faccio. Qual era quello che ti piaceva di più? <laughs> Dimmi quello che ti piaceva di più. No. Peccato, me l'avessi detto oggi te l'avrei regalato, ma ormai è tardi. <laughs> Vediamo un po'. Qua abbiamo questo, signori. Ha una sua fibbia molto molto molto carina. Oro giallo, 18 carati naturalmente, oi ce l'abbiamo fatta, è di Vicenza, un bracciale vicentino, scaletta tripla dall'altra parte, appunto dalla parte opposta. Andiamo a vedere questo. Ora, aspetta, aspetta Marco un secondo, torna su di me per favore. Vi dirò prima la misura, perché ripeto, essendo oggi da solo, e spero che sia la prossima volta non, eh, di essere appunto insieme a lei, 21 circa centimetri, poco meno. Andiamo a vedere questo bracciale. Ora ve lo faccio vedere così, 21 circa i centimetri, dico lei che non voglio mai che si veda, 50, vediamo un po', 57 e mezzo i grammi, 57 e mezzo i grammi, vedete appunto questa fibbia di cui vi parlavo poc'anzi, qua abbiamo la fibbia, tutto lavorato, lavorato finemente a mano, Vediamo un attimo cosa si può fare. 57,5. Andiamo a vedere, anzi facciamo così. Guardate, lo mettiamo così. Oh, non è il massimo, io non amo presentare così gli oggetti. Io sono di quelli che per me la signorina ci deve essere sempre. Oggi, ripeto, l'abbiamo lasciata ai box perché <coughs> fanno i giovani, fanno i giovani, poi sono fermi a letto fra febbre, mal di schiena e chi più ne ha più ne metta. Vediamo un attimo, vediamo un secondo. Eh, questo appunto ha, eh? quanti grammi ho detto? Brava, sei prontissima. Duemila 50 euro la richiesta 2050 euro a 30 e qualcosa 34 35 non lo so 2050 euro tenuto comunque molto bene ed è il bello di queste chiusure che sono a scomparsa. Mi piace sempre il discorso della chiusura a scomparsa, mi dà sempre l'idea che sia un bracciale fatto o una collana fatta in maniera molto differente, fatta veramente in eh, maniera certosina, in maniera certosina. Questo è il bracciale, abbiamo detto di misura 21 cm. Oltretutto, quantomeno a mio avviso, poi voi mi direte, voi che siete signore, te compreso, mi direte qual è la realtà fa dei, dei, fatti, però vederlo così mi sembra anche che non sia impegnativo, giusto? Che sia un oggetto che se volete mettere per, metterlo per portare il bimbo a scuola, lo si può indossare per portare appunto il bimbo a scuola, giusto? Oh, bene, quindi la richiesta per questo è di? Oh, bene, bene, bene, bene, bene. Tu lo compreresti a 2050 euro? Via, grazie, sì, vedete che spendi 2050 euro proprio, guarda, via, via, via, via, grazie. È più facile che io te ne regali uno che te che spendi 2050 euro anche da un'altra parte per qualsiasi tipo di cosa. Prova ne è la sua macchina. Prova ne è la sua macchina che è tutta sgangherata, brutta, maltenuta e ora che c'è Arturo è anche un, un piumino di peli e lei la guarda dice, beh però poi alla fine è sempre carina. <laughs> Eh, guarda, eh, guarda. Eh, la gente è così quando ci ferma a dire, vendimela. <laughs> No, è invecchiata con te, non è cresciuta con te, è diverso. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Bravo, l'hai detta anche tu. eh, ne prenderei subito un'altra, magari mi prenderei la sua che è troppo più bella. <laughs> Vediamo un po'. Un carato di brillanti, eh, 3 carati 80 di zaffiri, 7 i grammi, 1480 euro la richiesta, 1480. Questo è un evergreen, uno di, quelli, di quei bracciali che piacciono, eh, di, scusate, di quegli anelli che vanno sempre di moda sempre. Purtroppo adesso, vedendolo così e con lo sfondo nero, signori, qua sembra che sia un onice. Non è assolutamente così, ve lo posso garantire. Oggi, vi ripeto, eh, mi torni un attimo su di me, ma, ma, eh, Mario, sì, Marco, per favore. Oggi vi ripeto, purtroppo, come si vede la TV, per chi la vede, perché già Gotra ha chiamato dicendo appunto non Prego? Eh, sembra scuro, esatto. Quantomeno in questo, in questo monitor, poi nel vostro mi dite lo stesso. Peccato, 1480, io vi dico, doppio giro di brilla, ma anche fosse scuro, vedete che qualche riflesso azzurro lo si vede. Purtroppo, purtroppo signori, ribadisco, tutto ciò che è visto in tv, tenete conto che se già vi può interessare dalla tv, molto probabilmente, molto, molto, molto probabilmente vi piacerà anche dal vivo. 1480 eh, vi piacerà di più dal vivo. Un carate 80 di brillanti. un carato di brillanti, no, ho detto un carato di brillanti e 3,80 di zaffiro. Va bene, dai, l'ora 18 carati, 7 sono i grammi, mi dispiace che questo bellissimo, grazie Marco, questo bellissimo doppio contorno, via grazie, non renda, no dicevo grazie per aver cambiato la caratura, mi dispiace che questo bellissimo anello doppio contorno non renda quanto dovrebbe in tv, era il 19? Oh, non c'è lei, non ho saltato un lotto, allora è colpa la sua, la colpa è la sua. Vediamo un po', dai, qualcosa di tosto e sostanzioso. Vediamo, dai. Paté Philippe, oro rosa, 18 carati, con la sua scatola da mettere a posto, con la sua scatola da mettere a posto, Paté Philippe, oro, 18 carati, andiamo a vedere quello che è uno degli oggetti più belli che siano entrati qua da noi, qua, vabbè, siano arrivati da noi in negozio, Paté Philippe con la sua scatola da mettere a posto, ribadisco, eh, ripeto, Paté Philippe, qua, qua, Osman, vediamo un po', Pate Filippi, Genève, Oro Rosa, fatto appunto per la famiglia romana, per la famiglia romana a Roma, signori, dicevo, di quella eh, dell'Osman appunto, io vabbè dico Osman, magari a Osman si dice Osman e basta, questo ha, ha un piccolo eh, museo degli orologi a nome di questa famiglia, c'è un piccolo a Roma, un piccolo, c'è un museo degli orologi, l'oro è rosa, qua non si vede benissimo ma l'oro garantisco che è rosa, oh bene, qua già rende di più, prima o poi capirò il senso appunto della tv dove ti sposti da una parte e vai dall'altra, bene, allora le lancette a freccia così in oro rosa, così come il quadrante, così come eh, il rosa e il quadrante, così come gli indici in oro rosa, poi abbiamo un carica manuale naturalmente, quasi un ultra piatto, comunque molto sottile, la ehm, la catena, ripeto, la scatola che è solo da mettere un po' a posto, la richiesta è di 3.500 euro. 3.000 da 4,3, poi siamo passati a 3,8, oggi 3.500, voglio fare voglio far fare questo affare a qualcuno di voi, io monet vorrei monetizzare 3005, Pate Filippo, lotto numero 20, via grazie, via grazie, ringrazio tanto il cliente l'altro giorno che eh, mi ha chiamato l'altro giorno dopo mh, mm, Natale, quando ho detto sono andato un po', un po', meno veloce, me la sono fatta con comodo, per me una, eh, una, televendita è una rassegna, è come fare un giro virtuale in una gioielleria. Cioè quando voi siete in una gioielleria io penso che dubito che facciate così e usciate, no? Nel senso un gioiello si deve presentare secondo me nella determinata maniera, poi quello da 50 euro, magari ci stai mezzo minuto, quello da 5.000 ci devi, stare, ci, ci devi, dovresti starci 5 minuti. Quindi cosa succede? L'altro giorno il cliente mi dice, sai, hai ragione te, perché io ti dico sempre di andare più veloce, poi in effetti l'altro giorno guardavo uno che andava veloce, e sembrava più un bazar che una televendita. Detto questo, Detto questo, però i gusti sono gusti. 1R la firma, giada la pietra centrale, 26 i grammi, 26. Un eh, collier fatto a fettuccia, una doppia fettuccia, questo qua è un espositore, quella è una mano e quello è un collier perfetto. Perfetto Marco, facciamo così, no, no, no, no, no, andiamo un po' più in qua, un po' più in qua, un po' più in qua, bene, oh, vediamo, quella abbiamo detto che è brava, 790 euro la richiesta, la Giada è Cabochon, ovale, 1R, 26 grammi, 790 euro la richiesta per questa doppia, tripla, no, doppia fettuccia, la chiusura, la chiusura tra poco andremo a farvela vedere, la chiusura, se mi vai dietro Marco, bravo, vediamo, bravo, te lo stavo per chiedere, grazie, vediamo la chiusura qua anche, diciamo una sorta di scomparsa, doppio fettuccia, poi il lottino di sicurezza, torniamo sulla collana, per favore Marco, torniamo sulla collana, ok, sposto questi, vediamo appunto la parte centrale, questa sarebbe da vedere, non addosso a te che ti sta male la Giada, tesoro, la Giada ti sta male. <laughs> Quanto mi dai da collana? 300. 300, ti sta malissimo, non male. 300 sei il peggio della signora di Bari. un barattolo di pesto. Eh? Io un barattolo di pesto. È anche una slerfa di focaccia, mia. Vediamo, dai, 790 euro, via grazie, via grazie al 21, passiamo al 22. Vediamo di andare un, po più, un pochino più... <clears throat> un pochino più veloci, era il 21, il 20 cos'era tesoro? Ok, Vediamo di andare al 23, no 22 scusami, scusatemi, 22, mi è stato richiesto un bracciale di quelli seri, io già ne ho fatto vedere uno prima, ora ne faccio vedere un altro, quei tre ori arrivano, perché ha chiamato. Cara amica dei tre ori, abbia pazienza, tra poco arriverà subito l'oggetto che lei vuol vedere, le faccio anche una parure, le faccio anche una sorta di offerta. Vediamo qua, vediamo un po', qua abbiamo questo, lo passo per l'amica, amica, perché ci sono scritti anche a Natale, ci sono scritti messaggi, e poi mi ha fatto i complimenti, a me quando fanno i complimenti vado in brodo di giugiole. Allora, 4 cm per, di larghezza per quasi 20, 19,5. Vediamo il peso, il peso. Perché qui ho il, cartellino, oh, il cartellino sbagliato? 90 grammi e mezzo. Andiamo a vedere i timbri. Vediamo un attimo i timbri di questo. 750, è un timbro comunque antico. Oh, vediamo un po', eh, qua si vede poco, si vede poco, vediamo un attimo. Abbiamo questo bracciale, questo bracciale, la bellezza di questo bracciale, secondo me sta quasi tutta, a parte nella maglia lavorata, che è una lavorazione molto, molto, molto bella e particolare, ma sta in questa sorta di fibbia. Questa fibbia, vedete che ora qua la chiusura è la classica, vediamo, maschio-femmina, qua vedete appunto i timbri della ditta, maschio-femmina, una volta chiuso si chiude anche qua la fibbia e vediamo, vediamo quanto possa essere bello questa chiusura, questo modo di chiudere questo bracciale, bracciale grande, bello, consistente, signori. Allora, 90 grammi e mezzo, vado a vedere, vado a vedere quanto è stato, grazie mille del caffè. L'ultimo passaggio. Facciamo così, facciamo così, vediamo un po', dato che qua c'era la richiesta, l'ho portato apposta appunto per quell'amica, ma anche per tutte voi che volete vedere questo, intendiamoci, eh, però c'è stata appunto la richiesta della signora che mi dice, sai, me lo fai rivedere perché mi piacerebbe che me lo spedissi. Vediamo un attimo, sono 90 grammi e mezzo, l'hanno fatto vedere a 3690.5 e viene a 39,60. Facciamo così, eh, quanto si può fare? Vediamo un attimo, a 3.490, vediamo un po' 3.490 diviso appunto 90 e mezzo viene 38 euro al grammo allora cara amica io le ho fatto lo sconto che lei mi ha chiesto io vi dico, vi di, le dico e vi dico questo che questi qua sono oggetti che vi capiteranno poche volte nella vita. Perché? Perché gli oggetti fatti adesso, cose belle, ne trovate per carità, ma gli oggetti d'epoca, di anni 20 come questo, tenuto così, in questo, in questo modo, maniacale, perché qua, signori, è stato tenuto in maniera maniacale. Me lo fai vedere, bravo, mi fai vedere lì così, vedete la, la parte laterale del bracciale. Guardate, tenete conto sempre di, dovreste in teoria guardare i particolari perché i piccoli particolari sono quelli che fanno capire qual è stata la cura usata nel, nel produrre nel fare un oggetto un gioiello una piccola opera d'arte un piccolo capolavoro questo è un piccolo capolavoro non è un semplice bracciale signori questo qua è un bracciale di quelli che segna, è un bracciale di quelli che, che non lascia così che vedi e dici sì vabbè è carino, no è una cosa bella, è una cosa che si nota, è una cosa... E qua comunque a 38 euro al grammo, contando che l'oro adesso sta di nuovo salendo, a 38 euro al grammo è un bellissimo modo per mettere i soldi da parte, assolutamente, vieni un attimo per favore. Di qua, di qua, di qua, di qua, di qua. Tanto non era questo quello che ti piaceva, giusto? Cioè, questo ti piace, ma non era questo che ti interessava, giusto? giusto. Vieni qua, giù, giù. Oh! Guardate Questi sono belli, quando avete il polso come lei, anche da tenere, lo diceva la cara amica. Anzi, se fossero presenti all'ascolto, ma oggi dubito perché non lo sapevano, mi sa, perché ho cercato il numero ma non ce l'avevo, le due amiche, attenta che esce dalla tv, le due amiche di Chiavari, anche loro hanno preso un bacione un po' più grande, dico, pensi un po' in estate, quando si tira su la maglietta, qua lo può lasciare anche all'avambraccio, sta molto bene lo stesso e qua magari impreziosirlo con un altro braccialetto, giusto? giusto? Ma non è il tuo caso, non è il tuo caso cara Ale, non è il tuo caso e facciamo qua, così lo togliamo prima che lei se ne innamori, togli pure il braccio che non volevi togliere. Bene signori, ora grazie mille a lei che ha fatto da manista, via grazie il 22 3490, io questo lo tengo da parte, Rolex. Mi chiedono degli orologi. Ah ok, via grazie, via grazie, poi Vediamo un attimo, Marco, grazie mille. Vediamo un attimo a 3.490. Cara amica della Sardegna, io lo sconto gliel'ho fatto. Poi veda lei, se è il caso, le caratteristiche ora le avrà riviste, spero. Quella signora della Sardegna, pensate, ma era il 22? Pensate che ha preso da noi degli oggetti, ha mandato, sì? Ah, ha mandato il, eh, gli acconti tutti gli acconti, ha pagato a fine dicembre, ma ha detto guarda spediscimelo tranquillamente a metà gennaio, ci risentiamo quando inizia l'anno perché sono in vacanza. Voi pensate alla fiducia che a volte la gente impone in altre persone pur non conoscendole e questo mi fa veramente un piacere che io non vi sto neanche a dire. Detto questo, questo è un orologio, è un Lorenz, eh, è al quarzo, un day date, al quarzo day date, tutto in oro, 18 carati, andiamo a vedere questo, è 790 euro al quarzo in oro 18 carati tenuto magnificamente 790 euro un Lorenz il quadrante bianco è così fatto ha una sua particolarità molto molto bella che è tipo tu che sei più vecchietto qual è la sua particolarità per cosa è comodo mettiamola così Oh! La Ale, da brava secchiona, ha alzato la mano e fa perché ci vede poco? Perché? Perché un quadrante bianco con lancette oro 18 carati e indici in oro 18 carati marca appunto alle ore 12 dove abbiamo il giorno, poi data alle ore 3 a 7,90 da comprare. Punto. Via. Grazie. Poi, questi due siete come i cosi, eh? delle barzellette, non dico cosa, ma siete come i cosi delle barzellette, eh, in due. Vediamo un po'. <laughs> il Rolex. Abbiamo questo Rolex, la garanzia l'ho lasciata mi sembra in negozio si chiama, non è un semplicissimo ghiera verde, non, semplici, non è un semplice ghiera verde, tanto il suo, il suo controscatolo non è un semplice ghiera verde. Questo è un, come si chiama? Oh, Hulk. Come? Hulk come Hulk, come l'incredibile Hulk, quello del telefilm, giusto? Perché si chiama Hulk? Oh, chi l'ha detto? <laughs> Vediamo un po' Sì, Hulk, lo chiamano Hulk. Poi non so se la, la, la, Ok, la scatola l'ho giù, la, scusate la garanzia. Questo è l'orologio. L'orologio, l'orologio ho fatto io la sciocchezza di usarlo e ho fatto una riga o due, ma leggera per carità, sul, quadr ehm, sì, sul quadrante, sul eh, bracciale è soltanto, c'è soltanto da dargli una piccola ripassata. Poi per il resto, Marco mi vieni su, grazie, per il resto direi che del 2014 tutto originale a 7.700 euro lo si possa comprare praticamente mai usato ho fatto io la sciocchezza ribadisco di usarlo e ho fatto quelle due righette, ma due righette normalissime che si fanno giocando magari col cane, giocando, mi torni un attimo su di me Marco per favore, giocando magari tranquillamente così, io dicevo qua, vedete che poi quando ho visto così, allora me lo sono tolto, tanto ribadisco, vi dovesse piacere, io ve lo faccio lucidare, mess, mettere come nuovo, per me è molto bello, non è il mio modello, vi dico, io sono sempre più per gli oggetti vintage, a ah, me gli oggetti vintage sono sempre quelli che, scusate, eh, sempre quelli che mi piacciono di più. Però <clears throat> se vado sul nuovo mi piace il vintage perché è più particolare, se vado sul nuovo sono ben felice di andare su oggetti così particolari. Tu l'avevi mai visto quel quadrante verde? Parlo con te. L'avevi mai visto quel quadrante verde? No. E col quadrante nero? Eh, ma l'abbiamo avuto. E col quadrante giallo? No. Non esiste. <laughs> non questo. Bene, Rolex, Hulk, Submariner, Ghiera Verde, Quadrante Verde, via, grazie, automatico, scatola e garanzia. Anzi Marco, mi ci fai un attimo per favore, un secondo, solo una ripresa senza quadrato, perché poi quando facciamo la televendita, metto sulla televendita su internet, faccio lo screenshot di questa immagine, un pochino più distante, un pochino più distante, un po'... Grazie mille. Grazie mille, via, grazie, via. da chi? Di dove? Tipo? Non gli hai chiesto perché? nostra eh, E tu così amica che non sai neanche dove abita? Poi, vediamo, c'era, la, avevano detto dei tre ori, giusto? Mm -hmm. Cara amica dei tre ori, abbiamo questa. È... Vi dico indicativamente la misura. Se trovo il coso, perfetto. Vediamo un attimo. 42 centimetri, 42 centimetri, oro rosa, oro bianco, oro giallo, mi direte, hai detto dei tre ori, eh, come poteva essere? Però c'è anche il verde. Anzi, a proposito del verde, dopo un bel oggetto sforza. Vediamo un attimo, sul collo purtroppo, cioè su questo collo, purtroppo non sta come dovrebbe, non sta come dovrebbe. Vediamo qua. Ecco qua. Vediamo la collana, oro bianco, oro giallo, oro rosa, la richiesta signori, 50 grammi circa, meno, 48 circa, ma mette 50 dai, Vediamo un po' la richiesta, 1850 euro, la richiesta 1850, fai così, 1790 euro. A 1790, signori, da prendere subitissimamente, a scalare, bella, a scalare con i tre ori, abbiamo appunto, la parte centrale, grazie, abbiamo oro giallo, oro rosa, oro bianco, l'oro giallo, oro rosa, oro bianco, su, no no, venimi sulla centrale per favore Marco, abbiamo qua la parte brillantata oppure satinata, bravo, poi liscio, poi lavorato, intarsiato a mano e poi di nuovo liscio qua dal collo per essere più comodo, più sicuro, perché non punga, perché non faccia male, perché non irriti. 42 cm, 50 grammi meno se non 48, via grazie il 26. E io vi dico, vi è piaciuta questa? Intanto vi dico, chiamateci, noi veniamo da voi gratuitamente senza spese di consegna, assolutamente. E in più se non vi piace l'oggetto lo riportiamo indietro, non è un problema. Certo, non ci fa piacere non vendere, ma al tempo stesso capiamo perfettamente che visto in tv magari l'oggetto può sembrare più grande, più piccolo, più bello no, perché solitamente in tv sembra più brutto e quando vendiamo è più bello. Poi può anche essere quello che non cercavate però che non sia più bello che visto in tv, quello non ci credo. Comunque, allora vediamo 1790 questo, giusto? Poi subito dopo sempre per rimanere in tema, sempre per rimanere in tema di oro, rosa, bianco e giallo, <coughs> scusate, io questo siamo circa, facciamo così, fai 57 grammi, 57 grammi, 1000 9,50, 57 grammi. Vi dico la misura, oro rosa, oro bianco, oro giallo. Io vi dico la misura se però trovo il... Bravo. 19,5 centimetri. Eh, la larghezza sarà circa 2, 2,5. Vediamo un po'. Oro rosa, oro giallo, oro bianco, 57 grammi. Eh, eccoci qua. Ma guardate la bellezza di questo 57 grammi. Naturalmente vi piacesse anche la collana che va quasi a parure, essendo appunto quei tre colori dell'oro, che va quasi a parure, vi piacesse anche la collana, naturalmente vi verrà fatto lo sconto. Qua siamo a 1950, 27 è il numero dell'otto. Vediamo un po', 1950, signori, Qua abbiamo i tre colori dell'oro, una lavorazione fatta a mano. E gli oggetti così, anni 30, signori, non li facevano a macchina, non li facevano in fabbrica, non li facevano a tiratura, a chilometraggio. Lo sapete che viene, viene chiamato a metraggio l'oro, le collane 3 più 1, 4 più 1, 4 più 2. Perché? Perché la macchina fa quel tipo di lavorazione, lo tira e fa, li fa a metro veramente e ogni 60 cm c'è una macchina che taglia, un'altra che viene lì che salda, quell'altra che assembla ed ecco lì che il vostro oggetto è stato fatto da, che non ci niente di male per carità, da una macchina. Ma volete mettere la bellezza di, invece di un oggetto fatto a mano? Volete mettere l'esclusività? Ma la, avete mai provato l'ebbrezza? Io solo una volta l'ebbrezza di un, di un abito fatto a mano. Tu hai mai provato un abito fatto a mano? Ah, tu, ecco, ok. E, e, e tu l'hai mai provato? Niente, da che a me non ce n'è. <laughs> Io l'ho provato solo una volta. Quando ti... È eh, tutta un'altra cosa. Il lavoro è tutta un'altra cosa, non ci sono storie e quando vi vedono al polso un bracciale così, signore, care signore mie, alla fine, care amiche, alla fine, la differenza la si nota. La differenza la vedi, non ci sono storie, quando lo indossi, quando lo senti, quando lo tocchi, la differenza la vedi tutta. Non mi ci stai troppo attaccato Marco, se no andiamo lì, per favore, se no, bravo, così, se no andiamo all'idea di quello che è realmente. Io vi dico, senza trucco e senza alcun tipo di inganno. Qua abbiamo un bracciale di quelli che come pochi se ne vedono. Poi, via, grazie. Poi va a gusti, perché non dico che vi deve piacere per forza, però se vi intendete di oro non potete non pensare che sia un oggetto fatto veramente bene, veramente con tutti i crismi, fatto veramente <clears throat> in maniera seriosa. Era il numero 24? 26? E il 25 era la collana? E il 24? Ah, ecco perché non li ho messi. Ah, credevo. Peccato che non ci sia il signor Silvestro, perché <coughs> volevo far vedere questo. È un Omega Deville acciaio, carica manuale. Andiamo a vedere. Il quadrante potrebbe essere in porcellana, non lo so, non vi voglio dire una sciocchezza, ma facciamo di no, così mi tolgo da tutto quanto. Quando Eh, io pensavo qualcosa di più, allora faccio un po' meno. Eh, bravo, esatto. Allora, vi dico questo. Quando è entrato il cliente con questo, allora questo per le mani, ora tu sei orafo però ti piacciono, però ti piacciono gli orologi. È eh, rovinato il quadrante, ve lo dico prima. Eh? Allora, quando agitava questo orologio, vedendolo così da distante, secondo te cosa pensavo che fosse? Bravo, esatto, pensavo che fosse proprio quello. Una grande, grande, grande marca. Ok? poi si è fermato e ho visto che è sempre una grande marca, non ha i livelli di Piaget o Patek Philippe, però è un orologio molto bello con questa forma. La richiesta, signori, un carica manuale 300 euro soltanto. Soltanto 300 euro è perché, c'è quel, è eh, perché è rovinato lì alle ore 3 sul quadrante. Se no, signori, cosa hanno fatto? Eh, vabbè, poi me lo dici. Questo, signore vi dicevo perché è quello che, ero, che è segnato lì, perché se no altrimenti un orologio così, meno di 600, io non ve lo davo. Acciaio, via! Poi una mega così. Ma era il 28 e l'8? Ecco, bravi. Diamocelo un occhio, già che, non, già, già che riceviamo poche telefonate, almeno stiamo un po' più attenti. Poi, se avessimo da esplodere come magari nelle ultime due o tre TV, lo posso anche capire. Poi qua, Cos'è? Ah beh, vorrei vedere. Il Deville è comunque uno dei, dei, dei più conosciuti. Quando tu dici a uno che assaggia orologi e dici, e dici però un bel Deville, comunque il suono è differente. Vediamo un po'. C'è la signora degli oggetti antichi. 8 centimetri. Questo potrebbe essere, andiamo a vedere Marco, ci sei o mi devo spostare io? Questo potrebbe essere, questo potrebbe essere 22 carati. Non mi mettere oro 18, oro 21, oro 22, perché secondo me è oro più alto. Però tenete conto che io lo calcolo come oro a 18. Qua non mi chiedete del peso, nel senso non pensate che io vada in a peso, eh? È oro. Io presumo sia 21-22. Non ho voluto fare la prova per non dovervi chiedere ben di più di quello che mi ero già prefisso di domandarvi. Questo è un micro mosaico. Se Marco ce la fai ad andare un po' più vicino, ved vedete. Allora, l'Alessandra mi faccio vedere, mi dice, però che bel dipinto. Dico, no, no, guardalo bene. Dato che è un po' ceccata, un po' talpetta, ho dovuto dare il la lente, vedendola con la lente si è resa conto che è un micromosaico. Signore, un micromosaico così, di questo splendore, di questa caratura, perché parliamo di un qualcosa di veramente speciale, con i suoi pendagliocchi, un, un oggetto fatto tra il 7 e l'8, signori, arrivato ai giorni nostri ancora così, così intonso, così perfetto, pensate a quello che ha visto, le guerre che ha passato, le mani che ha passato. Eppure arriva ai giorni nostri come se arrivasse ai giorni nostri qualcuno di 100-150 anni senza una ruga, senza niente, che sembra ancora un ragazzino. Questa è la stessa identica cosa. Guardate questo micromosaico a soli 1650 euro, signori. È un oggetto che dovrebbe andare a 3000, 3500, 4000. Io sono certo, ve lo presentasse qualcuno che fa quelle televendite a livello nazionale, come anche noi lo facciamo, in, in, per carità, a livello nazionale, ma se venisse qualcuno di quelli che si fa forte di pagamenti rateali e di tante belle chiacchiere, signori, che presentano quei 5, mettimi il prezzo Marco, per favore, 1650 e l'8 e il 28. Marco, ti prego, dai, già sono da solo, per favore. Vi dicevo, venisse qualcuno di quelli così, che fanno tante belle, racconti tante belle chiacchiere, gli imbonitori da tv, ok? Venisse uno di quelli, vi chiederebbe 5.000 euro in virtù del fatto che fa un pagamento rateale e io non lo faccio rateale, non ve lo faccio in 5 anni, ma ve lo faccio in 4 mesi. Che problema c'è? Lo lasciamo lì fermo, va bene, ve lo lascio fermo, questo come altre cose. Ma 1650, signori, se avete una vetrinetta, una vetrinetta dove poter far vedere a chi viene da voi, potersi vantare di oggetti che lasciano il segno, questo deve entrare nella vostra vetrinetta e se ancora di più, ancora meglio, siete di quelle che osano, che mettono gli oggetti, che se li godono, a prescindere dalla bellezza, dal prezzo, dalla, dalla sostanza o dalla delicatezza dell'oggetto stesso. Se siete fra quelle, prendere, dovreste prenderlo. Io vi dico, cercate, chiamate. Noi veniamo, ve lo, vedere, ve lo facciamo vedere dal vivo. Sono certo del fatto che non possa non farvi innamorare. Se siete amanti dell'epoca, poi, se siete persone, donne, eh, amanti dell'oro, ma soltanto fope, chimento, bulgari, pomellato, si dico già non fa per voi. Non fa per voi perché perché è come prendere una macchina di, di, di, degli anni 20, qualcosa da, da collezione, una Rolls Royce anni 20, signori, ok? Oppure prendersi un Ferrari adesso. La differenza è quella, qua avete una Bentley, una, <coughs> perdonatemi, un Rolls Royce di quelle da collezione d'epoca, via, grazie, di quelli che ha, di quegli oggetti, è uno di quegli oggetti che ha ancora un gusto, una classe che gli altri si sognano, di oggetti che potreste pagare anche 20.000 euro che non hanno la classe di questo ed è, ve lo metto per iscritto tranquillamente, era l'828? Sì. Poi, questo lo lasciamo fuori. Per il 29, prego? È un investimento. A proposito di oggetti da collezione, qua abbiamo una spilla sforza. La richiesta vi dico intanto che è bella spessa ed è pesante. 7 cm per 3,5. Andiamo a vedere. Un cavalluccio marino. La richiesta 750 euro. 7,50. Guardate. Sì, brava ha il brillantino dall'occhio, ha il brillantino dall'occhio, 750 euro. Signori, è bella, è pesante, è consistente, firmata a sforza, lavorata a mano, lavorata a mano. Finalmente, finalmente siamo stati ricontattati dalla gentile cliente che aveva parecchi oggetti sforza, siamo stati ricontattati da quella cliente e ci è stato detto che in settimana potremmo, questa la prossima non sappiamo ancora, potremmo avere altri oggetti. Finalmente siamo stati ricontattati da lei a Natale, poco prima, difatti ho anche un'altra collana, quella con i Buddha, se qualcuno chiamasse ditemelo che lo facciamo vedere. 7 e 50. Via grazie, via grazie, via grazie. Fo però, era 29 questo? Sì, Fope sì, ne ho parlato apposta e ci agganciamo al volo. Al volo ci agganciamo. Questo è il modello grande. Lo spessore, signori, siamo il diametro di circa un centimetro, quindi è bello grande. Un centimetro di fope, eh, mai, mai, mai indossato, eh, 2200, no. Andiamo a vederlo un attimo. Ora poi vi dico anche la misura, eh. Fope Bravo, mai indossato. I due terminali qua dovrebbero essere bianchi, il resto è giallo, è fope e vi faccio, vi dico il prezzo, quello che sarà l'ultimissimo, vi faccio già quello scontatissimo. Com'è fuori fa freddo? 2150 euro. Siamo ben oltre i 40 grammi, signori, ben oltre. 2150, brava. Un saluto alla signora <clears throat> Maria Laura di Torino, un abbraccio, un saluto e grazie mille del messaggio, mi ha fatto proprio tanto tanto tanto piacere, scusi l'ho visto solo adesso. Questo è Fope. Questo è Fope, eh, FOP in oro 18 carati, andiamo a vedere, andiamo a vedere, ben oltre, no, non mettermi il peso Marco, per favore, non mettermi il peso, ben oltre i 40 grammi, questo è FOP, andiamo a vedere un attimo, se lo tendiamo e lo stendiamo, vediamo un po', oh, ma tu a casa lo vedi il 165? Poi un giorno di questi mi vedi se a casa lo vedi il 165? 165, questo qua è il canale, perché mi ha chiamato in due prima, uno mi ha scritto qua, in più la mamma non vede neanche lei. Mercante d'oro, buongiorno. Buongiorno. La lunghezza 21. 21 FOPE 2150, 43, 45 grammi di FOPE. Quanto lo vendono secondo te in negozio? Eh. Eh a 4.000 di più. Sì, più di 100 euro al grammo, come? L'oro normale ne costa 60, 70, 80. Eh sì, ma almeno, ma almeno. Per cosa? 7 cm, ma no, cioè, ora glielo faccio rivedere. Guardi, che glielo, glielo ripresenta, glielo fa vedere. Eh, ha modo di riguardarlo. Niente, no, no. Dagli. Guarda, devi prenotarlo perché. Via! Senti, lo vede tele, la TV? No, eh, alle 4 e mezza. lo vedi, l'altro orecchio ce l'ha, è finto, <laughs> è di cortesia l'altro orecchio, lo vede la tv. Eh guardi... Allora, la, ve la, vede la tv adesso, chiedilo. Eh, la, No! ah. Oh, la fai vedere da dietro, per favore? vedete ha ah, il gambo, lo spillone, con lo spillone messo lì all'estremità fa da contromaglia, ok? Vedete infatti viene fatto così appositamente perché lo spillone si apre di qua, di qua no, messo così da questa parte, dalla parte più alta, si può mettere contro, come contromaglia, se no se fosse fatto al contrario non si potrebbe usare. Questo è quanto per quanto riguarda Sforza, poi fate lasciare cognome e telefono, intanto non è, via grazie, non è un problema, cos'era eh, Sforza, il 29? perché non è poi un problema, nel caso in cui lo vedeste e non andasse bene per qualsiasi motivo, non c'è alcun tipo di problema, vediamo un attimo, vedi che le cose te le devi proprio sempre, poi sforza, non ha, non ha chiamato nessuno, dai su chiamate questo sforza qua, dai, che ha, quanto ho detto più, 2150, no non chiamate meglio, 2150 me lo tengo, giusto? Che poi un giorno guarda. <laughs> <laughs> Ricorda che c'è un bracciale giù che ho scritto Alessandra che eh, me l'ha dato da... Mi ha detto guarda non passarlo perché lascia perdere. Così l'ho lasciato giù nel dimenticatoio in un angolino. Non voglio rischiare assolutamente che qualcuno di nome Alessandra lo possa vedere. Poi, poi vediamo un po'. Gli orecchini di passo. Vediamo un po'. Questi orecchini qua, cari, ca, care amiche, cari amici, un carato di brillanti F-Color un carato è un pavettino, eh? però con un carato ben un carato di brillanti. Poi vediamo un po'. Ecco qua, un carato di brillanti, belli, un pavé, vedete, in parte dentro tutto lavorato, poi ai lati liscio, come due binari, vedete lì appunto, poi qua fatti con la gabbia per far filtrare la luce, per far sì che la luce si veda meglio, 10 grammi e mezzo, un carato F color, 830 euro la richiesta, 830 euro soltanto. Se tu, ecco qua, oh. grazie. Sì, sì, sì, vabbè, vediamo. Eh, famosa del, del famoso, ehm, parente del famoso? Vediamo la richiesta per questi appunto 830 euro, vi devo dire la misura, vi devo dire la misura, vediamo un attimo, <coughs> la lunghezza, la lunghezza siamo a 2 cm e mezzo, 2 cm 6 per 7 mm, quindi belli, grandi, consistenti, 10 grammi e mezzo, li potete indossare tranquillamente, vedete appunto in oro bianco, 18 carati, con brillanti signori, Vedete qua la richiesta 8.30, via, grazie per il lotto 31, così passiamo al 32. Per il 32, la rivisitazione? Eh? Vediamo un secondo. La richiesta, ora lo facciamo rivedere, state tranquille, il bracciale lo ripasso abbiamo questo collier. Questo collier, signori, ero convinto sarebbe stato uno dei primi a essere prenotato e poi eventualmente anche venduto. L'altro giorno mi ha chiamato una cliente, mi ha detto mi dai la misura, dato la misura, per lei che porta solo oggetti belli grandi, era un po' più difficile da indossare. Vi dico subito, è lungo all'incirca 45 cm, 46 che non sono pochi, però a seconda appunto delle vostre misure, vedete un po' se può fare a caso vostro o meno. La richiesta per questo che è 50 grammi era di 1990, 1940, 1940 per questo oggetto in oro tendente al rosso rosa, oro tendente al rosso rosa, anni 20, assolutamente anni 20 questo, vedete un po' questo tipo di lavorazione, attento Marco però quando mi vai sull'oggetto, dai. Allora, tanto più che tu lo vedi prima, vedete un po' questo qua signori, abbiamo questo che ha un collier in oro, in oro rosa 18 carati, in oro rosa 18 carati, ecco, cerchiamo di metterlo un po' bene, cerchiamo di metterlo un po' bene, vedete questo qua, fatto maglia quadrata, rettangolare, molto particolare, tutto lavorato, ehm, luccicante, poi Marco se mi vai sui dettagli per favore, se mi vai sui dettagli, vedi appunto questo tipo di lavorazione a barilotti ma e rettangolari e poi su su su Marco dai oggi ti vedo molto spento hai fatto il capodanno stai, hai festeggiato troppo vedete un po' ecco qua oppure i due, i due figli non ti hanno fatto dormire scendi giù scendi giù scendi giù scendi giù bene bene bene molto bello quella parte dove va a ricongiungersi oh bene ecco tre appunto i tre elementi i tre figli che vanno poi a ah, bravo Marco che vanno poi ciao a tutti che vanno poi, anzi come quella TG, ciao mamma, che vanno poi, eh ma tanto non mi vede oggi, eh vabbè, eh vabbè, via grazie, dai, via grazie, via grazie, via grazie, e poi era il 32 questo, ora tra poco ti do, sei passato di là? Era ancora aperto? <laughs> Poi <clears throat> Il bracciale del bug mi avevi detto, giusto? Ora mi dispiace per la cliente, chiedo scusa. Cliente alla quale chiedo scusa perché mi è stato richiesto all'incirca 20 minuti fa. Novel bug, oro bianco 18 carati con... con? Brava e? Brillanti. Brava, Marco lo mettiamo oh, a fuoco. Secondo te è nuovo o usato? Ok, e a quanto lo facciamo vedere? 6,50. Sì, gli altri 1000 ce li metti tu. <laughs> Vediamo un attimo, dai, da 1.500 che era l'altra volta, 1.390, 1.390. 1.390, signori, se non fossero questi periodi di crisi, ma Manuvel Bug a 1.390 se avessi una pubblicità su un giornale non ve lo farei vedere per soldi 1.390, neanche in pubblicità lo faremo vedere. E invece adesso, visto appunto che si vende un po' meno, visto appunto che il momento è quello che hai, non dobbiamo nasconderlo, non siamo solo noi, purtroppo, perché fossimo solo noi, dici vabbè, sto sbagliando qualcosa e vedrò di rifarmi. No, assolutamente. Ok, vediamo un attimo. La richiesta appunto, 1.390 euro. Brillanti! oro, smalti, nouvelle bag, originale, garantito, via 1390, via l'833, così passiamo al 34. Per il 34 abbiamo, vediamo un attimo, questa parure. Abbiamo questa parure di perle, non la voleva? Abbiamo questa parure con un brillante centrale eh, un brillante nell'anello che è di circa eh, 0,40, 0,35, 0,40. Poi abbiamo anche gli orecchini, sempre in oro bianco, 18 carati. Andiamo a vedere quanto è la cifra. 750 euro la richiesta. 0,40 qua, 0,37 qua e un altro qua 0,10 l'uno. Gli orecchini, la parur, la parur signori, perle, perle Giappone 7,8 mm, 7,5-8, perle Giappone brillanti, la Parur 700 euro, la richiesta per il lotto numero 34, giusto? Sì. 700, fai 7 dai, fai 7, 50 euro l'abbiamo tolti, siamo dei signori, fai 7, brillanti, brillanti, 0,77 di... Eh, no, 0,77, perché 0,37? Cosa ha scritto? No, Marco, sono 0,60 in tutto di brillanti. 0,60 in tutto circa, 0,57, 0,60 in tutto, oro bianco, 18 carati, 0,60, la parur, orecchini, anello, volete un contrarie? Ce ne sono ancora amanti del contrarie, perché il contrarie fino a qualche anno fa, fino a qualche anno fa, mea, Fino a qualche anno fa il contrarie era uno dei modelli più voluti in assoluto, più ricercati. Il 34 via grazie, via grazie a 700 euro e poi passiamo al 35. Per il 35 a me fa specie che una parure così non venga presa, ora che li do, eh. a me fa specie una parure che non, così non venga presa. <clears throat> Abbiamo, vediamo qua cosa posso farvi vedere. Questo, questo è a 14 carati, tutto brillantini, tutto diamantini brillantini, 14 carati, sono 2 grammi e mezzo, tutto brillantini, 75 euro la richiesta, 75 euro praticamente a prezzo di costo, anzi sotto costo, 75 euro la richiesta signori con brillantini, con brillantini, oro 14 carati, oro bianco 14 carati, tutto lavorato, 2 grammi e mezzo il peso, questa stella brillanti, grammi due e mezzo, via, grazie al 35. Adesso mi è stata chiesta la rivisitazione, così poi possiamo passare con il, andare avanti col resto. Possiamo andare avanti col resto. Vediamo un po', questo lo tengo qua, questo lo tengo qua. Ok, allora, il 30, il 30, ditemi. FOPE, 2150 FOPE, più di 40 grammi, ben più di 40 grammi, ricordo il FOP andrà a 150-200 euro al grammo, adesso questo è più di 40 grammi eh, di peso, 43 grammi circa, ora non mi ricordo, o 45, poi lo vedremo. Fope, oro bianco, oro giallo, anzi oro giallo, 18 caratti, Fope, tutti i timbri, vedete la firma per esteso, 21-22 cm, 1 cm di diametro, quindi il modello, quello grande, quello bello, quello che più vi piace, era il numero 30 se non erro quello, giusto? Dove ho messo la busta del 30? Eccola qua. Busta del 30, via, grazie, via, via, via, via, via, via, via, via. Poi per il lotto, il prossimo lotto, vi devo far vedere un'altra rivisitazione, qua lo mettiamo qua, almeno possiamo mandarlo via, qua devo farvi vedere l'altro, questo è il bracciale, la, la signora, la gentile amica, non è in, perché ci siamo scritti prima, non è in davanti alla TV. Quindi il lotto è il 22, 22, 90 grammi e mezzo circa se non erro, poi con la sua fibbia, il eh, bracciale in oro 18 carati, tutto lavorato, guardate qua, lavorato, vedete qua, ha ah, queste maglie, questo intreccio, se mi vai dentro Marco per favore, a questo intreccio, vedete una maglia è singola e quella doppia è doppia, singola, doppia, singola, doppia, per dare i, queste, vedete la il tipo di lavorazione, una sembra quasi brillantato a un certo punto e l'altro liscio, quindi fatto veramente con tutti i crismi, con questa fibbia, questa fibbia in oro giallo 18 carati, poi vediamo un attimo, il lotto era il 22, Marco mi scrivi per favore le caratteristiche, dovresti averle eh, salvate se no te le dico io, oh, il lotto il 22, oro, oro giallo 18 carati, Marco, 3.490, 90 grammi e mezzo, grazie mille. 90 bravo, 19 e mezzo per 4 e mezzo, avevo ancora le misure, 90 grammi e mezzo, 3.490, via grazie, via grazie, io dico a quella signora, a quell'amica, cara amica, Ora, stasera quando tornerà, io domani vedrò, non so se lei la registra, mi sembra di sì, ma vedrò di metterla su YouTube e di vedere già domani per farle vedere appunto il bracciale che mi aveva richiesto, mi aveva fermato, io l'ho portato apposta così affinché lei lo possa vedere. Questa è una mia rivisitazione che nessuno mi ha chiesto, ma me la chiedo io da solo. Questa qua, signori, era il numero 32. Per il 32 questa collana che mi fa specie, mi fa strano che sia ancora qua, sia ancora qui presente, dovrebbe già essere andata, ma non perché la diamo noi, non perché la stiamo regalando, ma la stiamo facendo vedere una cifra molto bassa, 1940, eh, oro rosa, oro, oro, rosso, oro rosa 18 carati. Signori, qua parliamo di gioielleria che ora non si fa più. Voleva rivedere il Marciale quello prima, non quell'ultimo che hai fatto, quello prima. Ma il Fope? Sì, il Fope, no? Giustamente. Eh, sì. sì. Via, grazie, via, grazie, via, grazie. Poi andiamo a vedere il Fope la terza richiesta non c'è 2 senza 3, ma vi garantisco che per oggi non c'è 3, c'è 3 senza 4, perché poi non lo faccio più vedere, questo mi rimane, quando mi rimane FOPE, vi dico la verità, mm, per me non è assolutamente un problema, perché? Eh, perché non c'è la, la, la, ragazza, quindi... Faccio, faccio, brava, fa vetrina, brava Lale, FOPE, era il numero 30? Veloce, eh? 30. 2150, l'8 e il 30, Fope, mai indossato, mai indossato. E più quando è? Prendi che ogni mio telefono, poi ti chiamo io, ci mettiamo a parlare, spiego com'è la... Via! Sì. Via, grazie. 2150 era il 30, così poi lo facciamo andare a... Ah? Cosa? Mm. L'hai dedotto te da, dalla telefonata? Te l'ha detto lei? Ok. Vediamo, il FOP era il numero? 30? Ok, via. È per quello che mi hai fatto <laughs> ritirare fuori. L'hai dedotta così velocemente che... Poi, questa, questa, la signora che ha richiesto questo qua, che è il numero 26, che ha richiesto questo, eh, io vi, le dico, cara amica, se dovesse mai pensare a questo qua, pensi anche al collier, perché anche il collier, anzi soprattutto il collier, è da mille ed una notte. 1790, 1790 ho fatto? Sì. Ma siete sicuri? No, 1950. Eh. 1790 era il collier. E... No. Hai sbagliato tu Marco, il 26, 1950. <coughs> E tanto oggi non ci vedono. Io questo canale qua alla fine mentre sta si spende un po' meno, ma... Eh? 57 grammi. Oro rosa, oro bianco, oro giallo, vabbè, la, la poesia è stata interrotta, no, centimetri 57 grammi, Marco. Marco, però se vai a fare... Ho preso il martedì perché il lunedì dico non può andare a fare serata. Se mi vai a fare serata anche il lunedì alla tua età... Via, grazie, va bene così. 57 grammi ritorna pure su di me, e? 1950. 1950, bene, era il numero 26, giusto? Perfetto, e poi, così poi possiamo sbaraccare qua, vi faccio vedere, questa invece me la fo, me la fo io, me la fo io, ma che strano così mi è rimasto, boh, vabbè, vabbè, me la faccio io, questa 18 il numero giusto? 2050? 57 grammi e mezzo, 2050 euro, la richiesta per questo Oro Vicentino, l'8 al 18, 18, che strano però che non abbiano chiamato anche per l'Omega il Deville, anche perché un Deville a quella cifra, è un pezzo che, no? Poi pensate, ma ora voi guardate questo, e io vabbè sull'oro sapete già come io la pensi, no? L'oro, le banche, signori, e tutto quanto. Io, voi già sapete come io la pensi, ma io dico, ma santi numi, 60 grammi, 58, ok? Ah, mi dite, ma sai, io ho, ho, volevo fare un investimento. Signori, ma l'investimento di questi tempi, cos'è? La borsa? Che oggi è... non, non cos'è la borsa che oggi va a, da, da, da che, che è, come dice, a un più 2 e poi stasera, eh, tieni, ce l'ho qua uno. La borsa che stasera è più 2, e, cioè ora è più 2 e stasera magari va a meno 4, cos'è? La banca? Eh? Bot, CCT, CCP, PPC e tutto il resto, signori. Qua si dice sicuro come le banche o sicuro come l'oro. Via, grazie. Quindi qua non sto neanche a discuterne. Ma l'altro, parlando dell'altro, il eh, Deville, che... Sì, sì, grazie. Che non c'entra con questo discorso qua del... Ah, a, a 200, 300 euro. Ma 300 euro! Ma io mi viene, la gente mi viene a portare il Braille, dai. Senza, senza offesa al Braille, a chi lo vende, carino, un bell'orologio, mm, quello che volete ma mi venite a dire del Braille a, a, a 6700 che quando vengono da te il Braille quanto gli dai? Eh, dai, su, ora ti, ti do tutto. Eh. A proposito di sforza, qua non c'è stata la richiesta, allora me la faccio io da solo. Abbiamo due carati di smeraldi, tra smeraldi e rubini, 90, 86 grammi il peso, anzi il peso non me lo mettere per favore. Sforza, oro 18 carati, oro tendente al verde. Vedete appunto con questi Buddha questo tipo di lavorazione. Sforza signori, oro giallo 18 carati, i Buddha, sono quanti Buddha? Bravi, 5, esatto. 5 i Buddha, Sforza, oro 18 carati, signori. Questo è uno di quegli oggetti che può piacere come noi, io non sto a dirvi. Eh, ha ragione chi dice che è pesante, ha ragione chi dice che è leggero. Quanto l'avevo fatto vedere, ti ricordi? Sì, glielo, glielo faccio vedere. A quanto l'avevo fatto vedere? Il, eh, l'ho messo già via. Ah. Sì. Faccio prima costruire la macchina del tempo, andarmi a rivedere. Fai con comodo. Ah, non l'ho portata l'ultima volta, hai ragione tu. 5.200 euro, anzi 4.950, 4.950, 4.950, poi se era meno l'altra volta, farò meno io. Sforza, Giada, mi metti Giada, è uno dei primi sforza fatti, questo è stato fatto dato che non è il, il, tipo di lavorazione dell'oro è il suo, ma il tipo di collana no. Probabilmente sono stati acquistati Buddha, magari altrove in, in tutt'altra parte del mondo, i Buddha in Giada, e poi si sono recati da Sforza e hanno detto, senti vorrei spendere quanto una casa, mi fai per favore un gioiello su questi Buddha? E a fare un gioiello così, soltanto un maestro, poi può piacere come no, perché là l'altra ciò. ho perché lei non lo metterebbe mai, ma sono d'accordo, ha una catenina d'argento, questo vi fa capire il senso di quanto lei ne capisca di oro. Ecco, bravo. Ma guarda, te l'ho detto, lo dico sempre, però non mi piace l'oro, non mi piace l'oro, adesso punto luce, il brillantino e il braccialetto. <laughs> L'ho venduto un punto luce, a lei l'ho venduto in taglio diamante, gli ho detto che è un brillante. <laughs> Via, bravo. È già andata bene, è già andata, eh. In giro se ne trovano di, di, fasulli, eh. Va bene. E poi, vediamo un po', ora diamo questo, così. Ah, e va bene, ecco qua. 1990, dai, 60 grammi, 1990, andiamo a vedere questo collier, 42-44 centimetri poi se volete vi dico la misura, sono le 15.42, abbiamo ancora 40 minuti, 45 minuti, vediamo un attimo, 1990, grammi 60, bella lavorazione, sì ti do solo più questo e poi così, 1990, il lotto è il 37, ricordo sempre, se doveste vedere qualcosa non fatevi problemi, chiamate, veniamo noi a casa vostra gratuitamente, senza alcun tipo di impegno, senza alcun tipo di problema, vediamo ancora un attimo, 1990, poi alla fine, poi alla fine, oro, oro anni 20, anni 30, lavorazione, guardate che tipo di lavorazione sfido io a trovare qualcuno che ora come ora faccia una lavorazione simile, è impossibile, ve lo metto per iscritto, qua avete a 1990 grammi 60, quindi a 32-33 euro al grammo signori, qua avete assolutamente, ma lo dico gridando perché vi entra nella testa, perché comunque ho abbassato il dito e vabbè mi sento questo qua che mi fa una testa così, ascoltiamo cosa dice, io vi dico, ve lo godete, il, braccia, il collier. Vi godete i vostri soldi che non rimangono lì fermi, ma anzi, sono soldi che camminano nel senso che oggi l'ho comprata questa cifra, fra 10-15 anni vi posso garantire che la cifra sarà ben maggiore quella che voi farete andando in una gioielleria o in compra ora a rivenderlo. I grammi 60, ora 18 carati, a 1990, una lavorazione così, cosa vi devo dire? Niente, ciao, via, grazie, torna su di me. E passiamo al 38. Sì, e come? Grazie mille. Se ce la faccio passo dopo. Mm. Anelli con brillanti, grazie. Anelli con brillanti. Andiamo a vedere un anello con brillante. Qua ho una cara amica che sono andato l'altra volta a trovare a casa che mi ha detto, sai, se hai ancora quell'anello mi piacquerebbe. E vediamo un po' di accontentarla. Allora, 12 grammi e mezzo il peso, 3 carati 80 i brillanti, 1000 1.400 la richiesta. Regalato. Allora, a 3 carati 80, signori, è regalato. È che oggi non stiamo lavorando, è che oggi non stiamo lavorando, cioè stiamo lavorando pochino, e quindi mi va di pochino nel senso aspettate, pochino rispetto a quello che è, quello che speravo di fare. Certamente non pochino nel senso dei numeri, però infatti vedete non mi sto lamentando, la mia polemica è messa da parte sul fatto che non si lavora, questo e l'altro stato un periodo del referendum che lasciamo perdere, stendiamo un velo pietoso, dopodiché ci siamo ripresi, ora avendo cambiato giorno naturalmente adesso zoppicheremo un po' e poi abbiamo lasciato un canale che poi vedremo se riprenderlo o meno, però 1400 signori, 3 carati 80 di brillanti, 3 carati 80 di brillanti, ma si sentite come suona 3 carati 80, ora io vengo lì e vi dico, senza che voi vediate nessun anello che. Parlate con un'amica e dici mi sono comprato un anello. Ah sì, e quanto pesa? 13 grammi, 12,5. Oh però, tutto in oro, ma tutto in oro 18? Sì sì. Quanti? Ha delle pietre sopra, ha qualcosa pure tutta una fascia? No, ha 3 carati 80 di brillanti. Si vede come suona bene 3 carati 80 di brillanti. E la vostra amica dice, ma come ha fatto a comprarsi tutto questo quella cosa lì, l'avrà pagato 5-7 mila euro. Noni, 1400 a 1400, vi rendete conto? 3 carati 80, è naturale che andando a prenderlo nuovo in gioielleria lo si paghi 7-8 mila euro, signori, 6 mila? Volete che ora c'è crisi 4,8, 5? Ma signori, sono sempre 3 volte, 4 volte tanto, sono 3 carati 80 di brillanti, 3 carati 80 di brillanti. Vi rendete conto che mettendolo al dito dove girate e girate ci sono sempre pietre preziose. Sono due tagli di pietre, quattro binari, i due, i, i, i due contorni a 4 carati e 3 carati 80. Ma se voi dite ho preso un, un anello da 3 carati 80, ma sentite come suona bello pieno via, grazie. E io vi dico, e non stiamo lì a pensare di prendere un, un anello così, era il numero? 38. Stiamo lì ancora a decidere se prendere o meno un anello così. È follia, ma, perdonatemi eh, se mi permetto, ma è follia pura. Cos'è? Follia pura, ha fatto anche lei così con la, con la fronte co corrugata come me, follia pura. Ma io mi chiedo, ma, ma io mi chiedo, ma... Poi, un altro anello con brillanti lo cerco subito. Però ho questo, ho questo che è veramente carino. Ho questo che è un conto vendita di un amico, prendetelo perché non lo sopporto più. Ah. Ha un pavé di zaffiri bianchi, la misura è un 15-16 presumo io, un pavé a bull, 9 grammi e mezzo, 9,3. Perché l'abbiamo sì, ti scrivi 9 e mezzo poi. E Verona, dei bracciali da vedere. Eh, ah, non ci... Vediamo un attimo se ce Sì, sì, ce li ho, ce li ho, faccio Adesso li presenta. Vediamo un attimo di presentare. Allora, va bene, va bene. 300, no, 290. 2,90 con un'aggiunta di 10 euro arrivata a 300 ve lo faccio lucidare e mettere assolutamente a nuovo un bel pavé fa molta scena bello questo da donna anche da mignolo io vabbè ho un cliente un uomo che li porta anche lui quindi un pavé bello via grazie il 39 così passiamo ai 40 giusto? La signora ha richiesto ai bracciali che ora faccio vedere. Ma fate vedere trovo 4 di seguito, peccato che non mi abbia visto. Ah, io per questo, io per questo eh, volevo contattare un mio caro cliente. Io allora, di Giada ne so tenete conto che ho dei clienti amici, tra virgolette, e lui mi ha detto, ma sai l'altra volta sentito che hai detto amico, se mi posso permettere, ci fate due risate con la mia signora, va bene. Quindi ho degli amici, clienti, che ne sanno anche più di noi a volte, perché c'è un qualcosa di specifico che appassiona tanto, la cosa che, che fa la differenza col commerciante, perché il commerciante sa un po' tutto di tutto, di quello che è inerente al suo settore, però poi arriva, eh, come lui che fa l'orafo, ma gli piacciono gli orologi, eh, magari fa collezione e ne sa più di te su quello che è il macchinario, il movimento, come è stato fatto, come è stato assemblato, però poi tu, la tua inferinatura, cioè tutta, tu sai qual è il prezzo commerciale e di lì poi il commerciante è una cosa un po' più sottile da fare. Però volevo chiamare lui e chiedergli, ma secondo lei questa giada è o non è di alta qualità? Perché per me lo è, però ho detto, lui lo sa, lui già d'avorio corallo, lui proprio mastica benissimo. Però essendo poi all'estero non, non, ho voluto... Non ho voluto disturbarlo, anche perché a volte sembra di voler per forza eh, vendere qualcosa a qualcuno ed è una cosa che non mi piace fare. Allora, qua abbiamo tre carati e mezzo di rubini, poi giada lavorata a mano, naturalmente. Andiamo a vedere questo bracciale. Tenete conto che sarà circa un 17-18, un 18-18 di polso. Non credo di più. Allora, qua abbiamo rubini, questa forma margherita, questo fiore di rubini, poi tutto questo contorno in oro lavorato a mano, ok? Poi di nuovo la giada, forata e traforata, di modo che faccia anche respirare oltretutto, poi con un bellissimo contorno, un contorno che a me piace particolarmente. Il colore dell'oro è un colore molto vivo, più scuro come quello dell'epoca, perché è un bracciale d'epoca, ma molto vivo perché è un oro con una buonissima, ottima caratura. Poi, ancora motivo floreale, allora io girandolo così due o tre volte, voi lo guardate e poi lo guardate e poi lo guardate e poi lo guardate e poi dite, ma senti, ma un attimo, la chiusura, ora alcuni di voi che hanno la vista più lunga l'avranno vista da dietro, ok? Da questa parte qua, diciamo, nella parte ehm, retro, ma la chiusura, 8 di sicurezza, la chiusura è questa. Cioè, voi vedete la chiusura scomparsa, qua parliamo di 3 carati e mezzo di rubini, vediamo maschio e femmina, guardate qua la bellezza, guardate qua la bellezza di questa chiusura, vedete che riprende poi appunto tutto il disegno, lo si chiude e quando vedete una chiusura così dove il punto a pressione, il maschio femmina, il, ehm, appunto la linguetta che va a mettersi nella cassetta è eh, il bottone è formato da questo motivo floreale, da questa margherita di rubini. Ora, se vi chiedessi 6-7 mila euro di, per questo oggetto, per questo gioiello, scusate se ho detto oggetto perché sono stato offensivo, sarebbe la cifra che dovrei, la cifra sarebbe quella. Io vi chiedo 3.400 euro. 3.400 euro! qua un'altra cosa che io ho detto, a parte l'idea che c'è stata, perché vedete la chiusura da dietro la si vede, è questa qua appunto, solo che per l'idea. Però io vi dico, signori, voi avete idea, sapete cosa costi fare un oggetto, senza andare sull'antico, sull'oggetto di qualità, voi avete idea di cosa possa costare fare un oggetto così? Sapete quanta giada va buttata e sprecata? per riuscire a intarsiare una parte così. Sapete cosa voglia dire fare 4-5 elementi tutti uguali? Avete idea di quanto sia difficoltoso, assolutamente difficoltoso, riuscire a comporre una chiusura in questo modo? Eh? Ma difficoltoso al massimo. Voi pensate, vi ripeto, questi sono quegli oggetti che lasciano il segno. Io purtroppo su un braccio da uomo non ce lo vedo proprio, però il discorso qual è? che è bello. Pensate, sta bene a me. Sta bene a me con quel braccione da scimmia. Sta bene a me, ma pensate a voi. Immaginatevi voi un bene di famiglia, un oggetto che vi identifichi. Ne parlava l'altro giorno con una cara cliente. La casa ti identifica, quello che metti indosso ti identifica, i vestiti ti identificano perché la realtà, la realtà è quella presentatevi per quello che siete, persone che hanno gusto, persone che sanno scegliere, che hanno voglia di scegliere qualcosa di diverso. Di cosa 7-8 anni? Che siamo in tv? Il nostro? Sono 12 anni. Sì. Via, grazie. Il nostro sono 12 anni che siamo presenti, noi siamo presenti, che facciamo tv sono più di 5 anni per il mercante d'oro, io l'ho fatto anche per altri, così come sono andato a farlo anche per Alessandro Orlando, quindi <coughs> <coughs> <coughs> è stato bello l'altro giorno appunto quell'amico di Reggio Emilia che dice sai ho voluto provare ho voluto provare a vedere il tuo modo di lavorare dice perché ti ho visto parecchie volte da tante parti dice volevo capire più o meno che elemento sei dice vedendoti da tante parti vedendoti sempre che numero era il Giada? vedendoti sempre, vedendo che sei spesso presente, dice non potevo pensare fosse uno che arriva, mucchia più che può e scappa via. Dico bravo, hai detto bene. Io ci metto la faccia, io vi dico nome e cognome, assolutamente a differenza di altri, vi dico dove trovarmi, vi dico dove siamo, vi dico appunto di vederci su Facebook dove c'è il mio profilo personale, vi dico un sacco di cose. Non, non ci nascondiamo dietro niente, dietro a niente di tutto ciò, assolutamente, non scappiamo, dimmi. Ah, l'avevo detto all'inizio TV, non pensavo che nessuno fosse interessato. Allora, 750 euro, rubini brillanti. 15 punto, eh, 16 grammi circa. Andiamo a vedere. Rubini e brillanti, 16 grammi, 7,50. Grazie Emma che mi dice, sai, qua a Sestri si vede bene. È bello avere mezz'ora in più, però che bello era anche quando alle 4 vabbè ciao e scappi via. 7,50 <laughs> e fate le proporzioni con le mie mani, tenete conto che sono un alto 1,90 m, non è che sono, ah, non sono chissà cosa, ma non sono neanche un tappino, quindi voglio dire, se fate la, la proporzione con le mie mani, vedete che l'oggetto è abbastanza grande, a 750 euro è sicuramente abbastanza un ottimo prezzo. Via grazie, via grazie. Poi, e poi, mi è stata richiesta la parure di Fope. e ho questa qua con i brillanti, ho questa con i brillanti, quella con i brillanti. A me piace, piace particolarmente, è un oggetto particolare. Io avevo venduta una così a dei clienti della Svizzera. Svizzero e mi avevano presi, subito hanno chiamato, e dice, sai, qua da noi un oggetto simile A non lo trovi e B, quando lo trovi, era meglio non trovarlo per la cifra che ti hanno chiesto. Vi faccio un esempio. Se andiamo sulla collana, bravo Marco, qua abbiamo la collana, poi vi dirò la misura. Il bracciale è circa 19,5. Perché? Perché abbiamo parure formata da bracciale e collana. Fope, oro bianco, oro giallo, 18 i carati. La richiesta, signori, 0,60 di brillanti. 0,60 di brillanti. Cosa vuol dire? Che, che sono più di mezzo carato, che siamo più prossimi al carato che ha niente. 0,60 vuol dire che siamo oltre il... Brava. Quindi, contando che saremo, e non me lo scrive sui 60-65 grammi, fai conto 60. Bracciale e collana così, secondo te cosa possono costare? Qua da noi, Lei dice 4.005. Tu dici? 4.850. Io dico? <laughs> Eh. Eh. <laughs> vediamo un po' quanto vi posso fare. e 50. e 50. Eh, fope, eh, con i brillanti. E questo noi, che ci crediate o meno, l'abbiamo pagato proprio caro. Ma non caro rispetto a quello che costa Fope, perché rispetto a quello che costa Fope noi non abbiamo comprato niente e voi non lo comprereste a niente. 3.550, 19,5 il bracciale, sulla collana saremo sui 42-44 cm, via il lotto 42, via grazie, via grazie, poi subito dopo, aia, subito dopo, 3,550 mi hanno detto giusto? Eh, pensate fope, io ho detto esploderanno i telefoni, ma pensate che hanno lasciato anche, ah no, quello lì l'hanno prenotato senza impegno però, il il 42, ok? Senza impegno non lo prenotate, e eh, vabbè. L'altro di Fope, quindi se voleste vederlo chiamate, sono ben lieto di farvelo vedere. Poi, il mio? A quanto l'ho fatto vedere più? 7007? Uh. <laughs> non trovavo più l'orologio, ho detto dov'è? No! Che numero era? 24. 24. Ah, ma che bello. Oh. Dai, 24 il numero dell'otto, giusto? La richiesta? Vediamo se siete stati attenti. L'anno? 2014. Oh, ma grandi. È stato usato? Sì, ma pochissimo. No, da me. Infatti ho fatto la sciocchezza di metterla, di giocarci con Arturo. Praticamente mi ha indossato praticamente. Ha la scatola di garanzia, giusto? Perfetto. 7007. Sapete cosa manca soltanto più? Brava, allora, eh, oggi Ale un pezzissimo proprio. L'acquirente manca. Allora, dovremmo fare una trasmissione in cui sto in piedi, mi piace. Come da Alessandro. Eh, Vabbè, lì otto ore in piedi erano un po' troppi. Sì, brava. Allora, qua signori, ancora una cosa. Come si chiama il modello? Hulk, bravo, ghiera verde, Hulk Submariner. Eh, sì, prendo questa di Quirizia. Ghiera Verde, Hulk Submariner. Sapete quanti di voi mi chiamano chiedendomi ma ce l'hai un Rolex? Ma ce l'hai un Submariner? Ma ce l'hai un Ghiera Verde? Ora ce l'ho, l'ho trovato. Lo volete? Prendetelo. Ve lo faccio lucidare, ve lo faccio mettere a nuovo. Entrami dentro il quadrante, per favore, Marco. Ve lo faccio mettere a nuovo. Queste qua sono ditate, eh? Ve lo faccio mettere a nuovo, signori non c'è alcun problema. Via, grazie. Dimmi. Eh, ora... Sì, ora poi facciamo vedere. Mi dispiace, mi dispiace perché avrei dovuto farvelo vedere lucidato prima. Tenete conto, appunto, eh, andando di nuovo, vediamo un attimo, ecco qua. Ok. Perfetto, ora dopo semmai lo facciamo rivedere un attimo, se tra poco mi ci dai una passata, se hai qualcosa con cui passarlo, perché il panno per gli orologi l'ho lasciato giù, l'ho lasciato giù, sai. Eh lo so, lo so, però c'ho anche il coprighiera. Eh. Vediamo un attimo. Poi, bracciali. La signora prima ha chiamato, la gentile amica ha chiamato e dice Avete bracciali così e cosa Eh, quelli da 40-50 grammi li abbiamo già fatti vedere. Vediamo questo. Questo siamo a 75 grammi circa. Andiamo a vedere. Allora, io penso che su di me si possa dire qualsiasi cosa posso piacere, posso non piacere, posso stare antipatico, posso sembrare un montato, posso essere quello che volete, posso essere mal polemico, posso essere simpatico, perché tante sono anche le telefonate che dicono ah ma quanto siete simpatici voi, soprattutto lei perché quella signorina che le sta a fianco la taglia mica tanto. Però io vi dico questo signori, quello che non si può dire è che la merce e che i gioielli non siano belli, qua. Io penso di poterlo dire, no? Ora voglio dire, avete visto le collane, avete visto i bracciali, avete visto gli orologi, avete visto... Queste qua sono oggetti che per, da trovare uno deve girare tutta Italia e sperare di, trovare, di trovarli. Sperare di poter, andiamo sul bracciale, grazie, ma di poter trovare in giro un bracciale simile. 1 AR, se me lo metti per iscritto, 1 AR, 75 grammi signori. 3.200 euro. A 3.200 euro vi sto facendo già un prezzaccio. Non fatevi, tra virgolette, fatemi passare il termine, fregare da pesi e cifre che non sono reali, pesi e carature, perché quando mi ha chiamato il cliente, Marco mettimi a metà per favore, quando mi ha chiamato il cliente tempo fa, io ho fatto vedere due brillanti da 0,50 all'uno, un carato in tutto a 2700 euro, a F Color da orecchio, mi ha chiamato e mi ha detto ma io le ho viste a due carati l'1 a F Color a 2000 euro e così li compri, li compri però poi non mi ha più chiamato. Quando poi ha aperto i giornali e ha visto tutto quello che era, poi non mi ha detto avevi ragione tu. No, non me l'ha detto, però lo capisco. Però signori, nessuno regala niente, ve lo do per garantito. Ma qua, quando si ha questa cifra, tornami sul bracciale per favore, quando si ha certe cifre, a 40 euro al grammo circa, un bracciale così, anni 40, 1 AR, signori, quando si ha certe cifre, un bracciale così, perché non vantarsene? Perché non dire sono certo del fatto che la merce sia bella? Perché il presentatore è opinabile, ognuno, voglio dire, ognuno si fa la propria opinione, ognuno ha i propri gusti, ognuno ha i propri interessi. Ma questo no. Se vi piacciono i belli oggetti, questo non può non piacervi. Perché un bracciale così, a fibbia, così, a incastra, signori, non si vede spesso, anzi vi dirò di più, non si vede quasi mai. Oltretutto parliamo di belle misure perché siamo a 20 cm e qualcosina, 20 cm. Voi pensate con i, due, con i due cose a pressione qua, vedete come funziona bene? Allora signori, 80 anni di storia della gioielleria, dell'arte ora, farà chiuso in un solo bracciale, che funziona splendidamente come all'epoca. Ecco, è talmente, oh, pensate, è talmente ben fatto, è talmente ancora curato, che a pressione non vanno, devi schiacciare qua, premere qua, non va, non va a pressione maschio-femmina così. A 3.200 euro! E ancora non è stato prenotato. E ricordo, se si trattasse di prenotare, torna pure su di me Marco, grazie, se si trattasse di prenotare e dire, senti, io lo vorrei prenotare, lo devo comprare per forza, posso capire che non vogliate farlo, ma qua si tratta di prenotare, qua si tratta di prenotare e dire Cristian lo vorrei vedere a casa mia alle condizioni che tu hai detto e vedere se mi piace. Se fosse mai lo acquisto, va bene? Se no, cosa succede se non l'acquisto? Niente, mi faccio un caffè, prendo col mio collega, ce ne andiamo via, col mio collaboratore ce ne andiamo via e finisce lì. Lì finisce, signori, non è un problema, è logico che io giro, noi giriamo per vendere, ma se anche non fosse lo capiamo perfettamente. Anch'io vado a vedere una moto, una macchina in giro, non è detto perché chiamo, perché ho visto la cosa, debba comprare per forza, ma ci mancherebbe altro. Ma ci mancherebbe altro. Però vi dico, un bracciale così, quando io vi dico, eh, 4 cm di larghezza, vi faccio un esempio, ora questo di preciso, eh, 3,5 cm Cosa dico? È 3,5 di larghezza, 20, 20,5 di lunghezza, cioè la fibbia è così, pesa 75 grammi, anni 20, 1R. Signori, a quel punto, mi sembra che sia questo l'1R, poi lo devo controllare. Sì, 1R. A quel punto, signori, vi dico, non si scappa da quella qualità. Eh? La qualità è quella, assolutamente. Io vengo forte del fatto di sapere che non può non piacervi. Poi, se non vi dovesse piacere, cosa facciamo? Bravissimo, torniamo indietro, che problema c'è? dopo il caffè offerto. <laughs> Vediamo un attimo. Poi qua ho portato il Piaget in oro bianco da donna <coughs> al quarzo, il quadrante madreperla, abbiamo sulle ore 12 la scritta Piaget, la firma per esteso e poi 369 appunto i numeri e dietro tutta firme, firmette, numeri, referenze, timbri dell'oro, certificazioni dell'oro bianco 18 carati. Qua abbiamo uno di, di, degli orologi più belli da donna che mi siano capitati in negozio. E di orologi belli da donna ne abbiamo avuti parecchi, perché io ricordo il Vacheron, perché io ricordo il Paté Philippe, ora mi arriverà un Paté Philippe molto, molto, molto similare all'altro che avevamo fatto vedere quello in rosa, quello in giallo. Poi un altro Pate Filippi in giallo carica-manuale. non so se vi ricordate il Cartier in oro rosa, non so se vi ricordate il Cartier in oro giallo. Questo è uno dei più... Ah, ho uno Jäger Lecoutre giù, come si chiama la firma, quella fatta uh, delle fibre con l'H? Hermes, eh, quando si va mo sulla moda con l'Ale, fai conto che puoi andare come l'uomo gatto con la musica, uguale. <laughs> allora, con Hermes, fatto per Hermes, il, eh, lo chiamano Lucchetto, eh, il, lo Jäger Le Coutre, fatto a Lucchetto, fatto apposta per Hermes, fatto appositamente per Hermes. Costa, lo trovi su internet, dai 2000 e passa ai 9000 euro, a seconda del modello. Lo porterò la prossima volta. Questo piacere, nel frattempo 3200 euro, signori. 3200 euro, in orologio in oro bianco, 18 carati, favoloso, favoloso. Ma guardate la bellezza! Sapete che un cinturino piace così cosa potrà costare? Il cinturino in pelle vai a chiederlo in vernice così. Bra, eh, 400 euro magari. Ah, hai detto 800 800.000 euro, ok. Perché io, lo dico sempre, la mia, eh, avevamo ecco il bagnar della, della, della Cartier, la mia cara cliente, la mia cara amica aveva fatto fare il cinturino in raso, il cinturino in raso gli è costato 950 euro 12 anni fa. 950 euro il cinturino in raso. Quindi, Piaget, in oro bianco, 18 carati, via grazie al 44 e passiamo al 45. Per il 45 abbiamo questo, io qua aspettavo la mia cara amica che poi non è arrivata. Ma no, aspetta ancora lei, va. Questo, anello, oro bianco, 14 carati, mettici solo oro perché devo controllare i timbri, mettici solo oro, devo controllare i timbri. Oro bianco, vediamo, I brillanti sono bianchi e sono neri, Marco, ecco. Vai dentro, i brillanti bianchi e i brillanti neri. Una bella fascia. Vediamo un po' quanto vi posso fare. Signori, ma 250 euro. Ma 250 euro, vieni un attimo qua tesoro per favore. A 250 euro brillanti bianchi e neri. Qui cosa? Qui. Sì, sì, sì, che lo indosso in secondo. Torna su di me. No, è possibile. Niente, non va. E l'altro no, eh. C'hai due mani, te l'hanno detto? Sì, ma qui c'è un... Eh, tieni conto che non ti sto sposando, eh. Te lo dico prima. Certo. Bene, andiamo a vedere di qua, di qua. La telecamera ah, è quella. È eh, andiamo sulla teleca- ehm, eh, sull'anello Marco per favore, voglio farvi, è qua, voglio farvi vedere, oh, tienilo così, oh, le mani sono un po' rovinate dal freddo ma ci sta, piccina, tienila così, guardate, ma 250 euro brillanti bianchi e neri, ma brillanti, ce ne sarà un carato, saranno 80 punti, signori. A 250 euro, anche fosse euro 14 americano. Ma a 250 euro, stiamo qua a parlare di questo anello, scusate prima che le rompa le dita. Ah, ecco qua, ho fatto il lifting alle dita, visto? Non si vede più il freddo. Torna pure sull'anello, Marco, grazie. Perché non riesco a capire come un anello così non possa essere ancora, possa essere ancora ma vabbè, via, via, dai, via, se no divento pesante, divento noioso, 45, 250 euro, ma io mi chiedo, ma io mi chiedo, cos'era 44 il piacere? 44, sì, C'ho il tronchesino io. Sei quello per i sigari? Vabbè, no, poco. Poi, 44... Ah, vabbè. Cosa? Eh, no, in tv li vedi tutte proprio. Quello che tu la mano, tu la vedi così ed è normalissima, tu la vedi in tv, vedi le pellicine, vedi... Cosa che, che non... non... <coughs> Questo per farvi capire, per farvi capire, qua sono serio, una volta tanto, come teniamo al fatto che si veda bene l'oggetto nel senso che preferiamo che se c'è anche qualcosa che non va che si veda lo stesso, ma lo dovete dire bene, anche perché nel nostro interesse, perché a, ah, magari girando veniamo fino a Roma, io preferisco che l'oggetto lo vediate, perché se io mi vado su questo, su questo bracciale e dico a Marco, distante, distante, e sto, lui sta distante, quando io vengo giù a Roma, voi lo vedete e non vi convince, alla fine sono io che devo tornare su, meglio che lo, ve lo vediate subito, poi questo è talmente bello che il problema proprio non si pone distante, vicino, qua proprio non si pone assolutamente. Qua abbiamo un carato di diamanti, signori. Smalti, questi qua, smalto, oro, tutto oro smaltato, lo vedete da dietro, che è stato impernato, avvitato, ehm, impernato, scusate, a pressione, vedete, sono due linguette che vanno a chiudere la pressione qua, c'è un lavoro certosino, c'è un lavoro veramente di ingegno. Voi pensate qua, vi ricordate tipo i vasi closonè quando pagavate fior fior di quattrini per quei, quei vasi closonè originali, io parlo degli originali, eh? dei vasi closonè. Qua la lavorazione è indicativamente la stessa, qua abbiamo, grazie Marco, bravissimo, oro giallo 18 carati, poi impreziosito, arricchito da smalti, dati a fuoco e poi manualmente, signori, dati manualmente e poi fatti più resistenti a fuoco, poi questi 5 camei con diamanti, oro bianco, 18 carati, abbiamo oro bianco, abbiamo l'oro giallo, abbiamo i diamanti, abbiamo lo smalto, abbiamo il peso signori, abbiamo il peso, poi siamo oltre i 70 grammi, non me lo mettere neanche Marco, 3.550 euro la richiesta, io questo, signori ve lo dico, ah, io ho fatto scrivere per correttezza ora 18 carati, ma secondo me l'oro è a 21 e vi dico di più che se fosse a 14 sarebbe comunque da pagare 3.500-4.000 euro, figurarsi a 21 carati, perché un lavoro così fatto a mano, signori, ora non si trova e voi direte eh, che noia con sto lavoro fatto a mano, e eh, che noia con sto non si trova. La bellezza di questi oggetti è la consapevolezza di poterli indossare senza incrociare nessuno, che, nessuna che possa averli è al polso, perché Fope che è bello, e qua ve lo dico, per me Fope è bello, ma non, niente, non, ha niente a che vedere con questo, perché qua c'è una particolarità, c'è un'idea, c'è qualcuno che è stato lì giorni e giorni a perdere diottrie, lavorando questo bracciale, vi rendete conto? Qua c'è qualcuno che è stato chinato con la schiena così, ore e ore, giorni e giorni e forse mesi. Qua c'è un lavoro di Bulino, c'è un lavoro di eh, smalti, c'è un lavoro di incassatura, c'è un lavoro di fusione, c'è un lavoro di manuale, perché poi questo è tutto fatto manualmente. Qua parliamo che se non è stato uno, addirittura sono stati tre quelli che, han, che, han dovuto fare, che hanno fatto questo bracciale. Tre persone! Sapete il costo che poteva avere, anche quando la manodopera era più bassa, ma sapete il costo che poteva avere un bracciale simile? Voi pensate adesso, ai giorni vostri, dal vostro orafo di fiducia e dire, senti, mi fai imbracciare così. Lui che è un ottimo orafo, tu saresti in grado di poterlo fare così, così bene. No. Eppure, come ogni artigiano, lui si sente migliore al mondo. Eppure lui ha la consapevolezza che un lavoro così ora non si fa. E quando lo faccio, ti chiedo talmente tanto, perché è talmente noioso nel senso, comunque dispendioso, noioso in quel senso, no? Farlo, che dico, o prendo tantissimo, o preferisco non farlo. Perché? Perché è più facile che mi venga male invece che bene, piuttosto che bene. Qua, signori, abbiamo un qualcosa che veramente non si vede in giro, qualcosa che quando lo indossi, che piaccia o non piaccia, intanto se ne parla. Il mio caro ex titolare e capo e guru Borsetti diceva sempre, Christian, stai tranquillo, che piaccia o non piaccia, l'importante se ne parla perché anche quando non piace, comunque è un'emozione, perché se io vedo un bracciale normale, non lo noto neanche, un maglia cobra che io vendo qua, un maglia cobra dico anni 80, che vendo qua come investimento, perché mettete da parte i soldi, io quando lo vedo indosso a qualcuno non lo noto neanche, ma quando vedo un bracciale così, io guardo la persona bracciale, persona bracciale, persona bracciale, persona bracciale e basta, poi guardo solo il bracciale. Qua veramente è un biglietto da visita come vi dicevo prima e mettete anche da parte i soldi perché 70-75 grammi a 3550 un carato di diamanti, gli smalti e tutto il resto signori è mettere da parte i soldi. Poi ribadisco, magari lo faccio vedere alla Ale che mi dice guarda bello ma per me è troppo pesante alla vista, lo faccio vedere a mia madre e quando lo vede le vengono le lacrime agli occhi perché questo è quanto alla realtà, assolutamente chiamateci 010 5532 762 adesso, ma chiamateci dopo il negozio e vi spiego io com'è 010 869 4205 oppure al nostro numero di, di cellulare quello del negozio, adibito alle chiamate per, per, il negozio, 342 560 2404, chiamate su quello e mi dite, Cristian, mi spieghi di quel bracciale, vi dico il peso, vi dico le misure, vi dico carature, vi dico tutto quanto. Qua parliamo di qualcosa di veramente oltre. Signori, se noi fossimo una casa d'aste, fare, faremmo, anzi, se lo avesse una casa d'aste, farebbe il, come si chiama il, ora Deplia mi leva il nome, vabbè, quando fanno la rivista dove mettono il, tutti i lotti, no? Farebbe la rivista con questo in prima pagina, perché questo è il pezzo da 90, e voi potreste averla a casa vostra a soli, e sottolineo soli, 3.550, perché se voi mi dite di uno scooter 3.550 dico sono tanti, se voi mi dite guarda una maglietta 3.550 sono tanti, l'altra volta siamo andati a Milano, io là siamo entrati lì da Gucci, abbiamo fatto un giro, ho visto un paio di magazzini belli, erano 4.200 euro e sono tanti, ma non lo sono per un bracciale dell'800 che forse ha 21 carati di oro, che, che, pesa più di 70 grammi, che ha un carato di diamanti, che è stato fatto a mano, per quello non sono tanti. Assolutamente, è un dato di fatto. Via, grazie. È un dato di fatto, così come lo è. Per questo, signori, perché questo qua a 1250 euro, tubolare, con le roselline, fatto a mano, come già detto l'altra volta e lo ripeto adesso, è venuto un commerciante, è un signore anziano che passa ogni tot, ma molto molto in gamba, me ne ha portato uno così, me l'ha presentata a 50 a, a 65 euro al grammo, che dico quanto pesa? Mi ha detto guarda pezzi così non si fanno al grammo, ah sono d'accordissimo con lei, gli ho detto perché quando vengono i clienti che io ho questo, mi dà fastidio quando mi chiedono quando lo dico, però mi dispiace al che mi dice, no guarda, sono, mi sembra 65 euro al grammo, mi dice, fai conto che hai regalato per quello che ha. Allora, era più sottile di questo, più, più piccolo. Era bugnato qua e qua sul davanti, ma bugnato quasi piegato. Eh? E mi ha detto, io così li vendo, così li vedi e così devono essere, cioè ti devono piacere. Dice, è bugnato? È dell'Ottocento, dice, anch'io ho le rughe. Sì, dico, sì, ok. Allora le faccio vedere una cosa. Gli ho tirato fuori io questo, gli ho fatto vedere, mi ha detto, guarda, perdonami, non ti propongo più il mio. Io vendo a meno questo di quanto lui volesse del suo. E ripeto, bugnato in due parti, quasi piegato. Quindi, 1250. Ora 18 carati è dell'Ottocento, signori. Qua parliamo di un oggetto di, con più di 150 anni di storia. È dell'Ottocento, anche questo va premiato via, grazie. Poi al 48 no, aspetta un attimo il 48. Il 47 era quello lì con i cosi, no? Sì? Il 46 allora era quello con gli smalti? Poi abbiamo provato a togliere qualche ditata perché io su queste cose patisco. Perché basterebbe tanto poco e sono il primo a presentare le cose come andrebbero presentate. Ho fatto anni così. Allora, vammi dentro, dentro, dentro, dentro, più dentro. Ok, vengo io da te. Così. Allora, signori, questo è il Hulk Ghiera Verde. Bene? L'avete visto? Via, grazie abbiamo tolto quelle ditate, torna pure su di me Marco, grazie, abbiamo tolto quelle ditate là che vi dicevo, ora poi se doveste essere interessati ve lo faccio eh, lucidare, non perdo il vizio, lo voglio portare al polso, quando voi parlate, quando voi parlate, quando io parlavo l'altro giorno, a un certo punto vedo l'amico, facevo, io eh, cosa guarda, no? dico sai, eh bravo, guardando il mio amico, lo vedo no? e continua con sta testa, va da una parte, va dall'altra. Poi mi sono reso conto dopo che avevo eh, l'orologio al polso, che lui guardava a muoversi così e diventava matto, finché poi non glielo ho fatto provare, era contento e mi dice, guarda, non fosse che ho la bambina piccola da poco, mi dice, non rinunciavo. Allora facciamo ancora uno, due, due oggettini, dopodiché passiamo ai saluti. Vediamo un attimo. Anzi, facciamo una o due rivisitazioni. Queste me le faccio io perché ultimamente negli ultimi 20 minuti non avete più chiamato, mi sembra. Quindi ve lo faccio io. Il 40 era quello con la Giada? Eh, eh, eh, eh. Ah, ecco qua. Eh, da collezione. Da collezione. Ti ho fatto provare questo? Ma in tv? Ah, vieni un attimo allora. Torna su di me Marco. Vieni qua. <laughs> ok, vai. Allora, era il numero, Ale? 40. 40 il numero Marco. Sì? Bene. 3 e 4. Via. Guardate un po'. Dimmi. Ah, sì. Guarda che bello che ha. Sì, subito, tanto abbiamo un minuto e mezzo, ce la facciamo, dai. Solitari. Ah, qua ne ho uno, qua ne ho un altro e qua la trilogy. Veloci, dai. Un carato e 20 il centrale, 0,40 i laterali contorno, diamante, eh signori, 0,40, 1,20, oltretutto bianco, bello, la richiesta 2800 euro, 2008 questo qua signori, 2008 un carato e 20 più 0,40, No, è diamante, diamante, non brillante. Vabbè, lo dico io, è diamante, signori, non brillante, un taglio vecchio, ma non vecchio, vecchio, vecchio. È praticamente un mezzo taglio, più 40 punti, via grazie al 48. Poi passiamo, questi qua mi dispiace farli vedere così, ma dovrei perderci un po' di tempo. Poi questo, signori, un 40-30 di color 2000, questo qua un pochino meno bello, sì, è un taglio anche un po' più vecchiotto, sì, 2190 euro, oro rosa e oro bianco la montatura, oro rosa, e oro bianco la montatura, andiamo a vedere l'anello, perfetto, bene, bene, bene, bene, bene, questo qua è l'anello, guardate la bellezza di questa montatura, mi dispiace farvela vedere così, non dovrei, però alla fine purtroppo questo è, eh, le mani sono quelle, il tempo è quello, quindi ciao! Eh, aspetta un attimo, Marco, mi hai detto un minuto e mezzo prima. Dai, solo un secondo, solo un secondo, falla vedere un attimo, bene. No, falla vedere un attimo, questa è una trilogy, compratela, se no l'ale da qua, da Gosso non mi dà tregua. Bene, torna su di me. Allora, intanto vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento a martedì prossimo, dalle eh, 14 alle 16.30. Vi bacio, vi abbraccio, ciao da tutti, grazie per l'ascolto.